ነቀርሳው ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ሰው ሆኖ ለተፈጠረው ሁሉ ነው። ይሄን ደግሞ በግምት በመላምት ከምናምን ሀያ ስምንት ዓመት እየመራ አስራ ሰባት ዓመት እየታገለ ሶስት ዓመት ተሰዶ በዚህ ሁሉ ጥፋት፣ መከራ፣ ውሸት፣ ክደት ይህን ሁሉ በውስጡ የያዘ የሰው ልጅ ጸር ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ሰላሳ ዓመት ካሳለፍነው መከራ የጠራችኋለ እንደገና መጥቼ ያንኑ መድገም እፈልጋለሁ እያል ነው። ምንም ማሻማ ወዲያና ወዲህ የማንልበት ነገር ጋምቤላ በአንድ ቀን ከሶስት መቶ አኛ ኮች ተመርተው ተገድለዋል። ኦገዴ ሬሳ እየተመዘ እዚህ ጋር ደርድረው ተብሏል። አማራ በአዋጅ ግልጽ በሆነ ባልሆነ በአደባባይ ገደል ላይ ተጥሏል። በማንነቱ ተገድሏል። ይህን ሲያደርጉ መሪያቸው የነበሩት መለስ ዜናዊ ጉራ ፈርዳ ላይ የነበረውን እልቂት እንዴት አቃለው እንዳቀረቡትና ዛፍ የቆረጡ ስላስቸገሩ ነው ነው ያሉት። ኦሮሚያ የትናንት ታሪክ ነው። ታስታውሳላችሁ? ሬቻ ላይ ብቻ ሌላ ነው ቶ ሬቻው ነው አንዲት እናት በልጅሽ ሬሳ ላይ ቁጭ ብለሽ አልቅስ አሉኝ ብለው በቮይስ ኦፍ አሜሪካ ሲያለቅሱ ረስተና ወላይታ መንግስት አዲስ ቋንቋ ፈጥሮ ተማሮ ሲል አይ ብለው በሰላማዊ መንገድ ሲወጡ የተፈጁትን ረስተና በዝርዝር በቪዲዮ በሪፖርት እናቀርበን የሰሩ ይሄ ስላነሳችሁ ተመልሰን እንምጣሉ። ህወሓት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በጊዜው ኢትዮጵያን ይመራ የነበረውን ኢሰፋ የተባለውን ፓርቲ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ አየር ኃይል፣ ባህር ኃይል፣ ምድር ጦር፣ ፖሊስ ሰራዊት በአጠቃላይ ንዶ በገበሬ ሚሊሻ የተካ ህወሓት ረሳ ነው እንዴ ታሪክ? ይሄ ቡድን ገና ይቀራችኋል አለ። እሱ ግን እንደገባ እነዚህን ያልኳቸውን የኢትዮጵያ የመንግስት መዋቅሮች በትኖ ወንጀለኞች ናቸው ብሎ ከስራ ባረረ፣ እስር ቤት አገረ። ህወሓት ግን ከዚህ ሁሉ ግፍ በኋላ የተደረገው እባክህ ክልልህን ይዘህ በሰላም ነው። ያ ሁሉ ዘረፋ ከ35 ቢሊዮን ዶላር በላይ በዓለም አቀፍ ተቋማት የተጋለጠ ዘረፋ ከመቶ ሺዎች በላይ የግፍ ግድያ የፈጸመ ቡድን ኢትዮጵያን ያለ ወደብ ያለምን ያስቀራል፣ ያለ መከላከያ ሰራዊት ያስቀራል። ያ ቡድን ተሸኝቶ ሁለት ዓመት ተደራጅቶ በታሪክ ተፈጽሞ ማያቅ ወንጀል ፈጸመ። ይሄም አልበቃም፣ መጣዋል፣ አፈርሳለሁ አለ። ያልነውን የሰበክነውን የተናገርነውን እስከ ዛሬ የምንለውን ሆነን እንገኛለን ወይንስ አሜሪካ መሬት ላይ በየኤምባሲው ዛሬም በ State Department የወጣን ሰልፍ ነው የምናደርገው እንደ ዜጋ የምናደርገው ነገር አለ ዝግጁ ነን ወይ አስበናል በዚህ ዙሪያ ብዙ መናገር አልፈልግም ነበር እኔ የሚጠበቅብኝን እንደ ሰው እንደተናገርኩት እንደ ቃሌ መሆን ይችላለሁ አልችልም ያ ነው እኔ ከህሊናዬ ጋር ያለኝ ፈተና ነው ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን ያልተደሰታችሁ፣ የከፋችሁ፣ ያለቀሳችሁ በጣም ብዙ ጥያቄ ያላችሁ በዚህ መንግስት ላይ እንዳላችሁ አቃለ ሁላችንም ጥያቄ አለ። በዚህ ደግሞ የምታሙኝ አይመስለኝ ማለት ሀሳቤንና ማምንበትን በአደባባይ ለመናገር አልጠራም። ይሄ መንግስት ከሌለ ምን አሰራ? ይህን ያህል ሰው እንዴት አለቀ? በግልጽ ይሄ ሲደረግ ምን እያደረገ ነው የምንለው ብዙ ጥያቄ አለ። ዛሬ ማንና ማን ግንባር ፈጥሮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቃል እንደገቡ ነግረው ነው። እኛ ይሄን የምታየው የምታዩ አሁን ለእኔ የተለያየ ስም አቃቂር ምን ማውጣት ይቻላል። አሁን ላለንባት ደቂቃ ግን ያዋጣ እሱ ላይ ነው ሀሳብ መለዋወጥ ያለበት ወይንስ ምን እናድርግ? እንዴት እናድርግ? ይሄ ጥያቄ መመለስ ስላለበት በመላው ዓለም ያነጋገርናችሁም ያላነጋገርናችሁም እድላተን ሳናገኛችሁ የቀራችሁ የተደራጃችሁ ገና ለመደራጀት የተዘጋጃችሁ ኢትዮጵያውያን እንዴት ና የኢትዮጵያን ጉዳይ ዝም ብለን ሲነጋ ሲመሽ በምናገኘው የ social media information እያለቀስን እየተደሰት ነው ወይ ደግሞ በከሰዓት እየተናደድ ነው ምንቀጥለው ጭብጥ ያለ የተያያዘ አንድ ድምፅ የሆነ ማህበረሰብ ሆነ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን አደጋ እንመልሳለን ወይ ነው። ለሱ መልስ የሚሆን አላቸው ወይ? አለ። ከተደማመጥ ከተነጋገር አለ። ካልተደማመጥንስ፣ ካልተነጋገርንስ፣ ዛሬ አብረን ካልቆምንስ የሚቀጥለው ምንድን ነው? የሚቀጥለው ጠዋት ስነሳ አልጀዚራ በትን ልዩ ታጣቂና በእንትን ልዩ ታጣቂ እንትን የሚባለው ከተማ ውስጥ በተደረገው እልቂት ህፃናት ይህን ያህል ሞተዋል። ከብዙ ዓመት በፊት በታሪኳ የምትታወቀው ኢትዮጵያ ዛሬ በአስራ ምናምን የጦር አበጋዞች ተከፋፍላ እየተቀጣጠጡ ነው። ሲኤንኤን ስንገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እልቂት እየተባለ የሚነገር ዜና ነው ማዳመጥ እንፈልገው ወይስ ይሄ ጦርነት ከመምጣቱ በፊት እናድናታለን ኢትዮጵያን አብረን እንቆማለን ወይ? ጥያቄ የለም ችግር የለም ማለት አይደለም። እንኳን እኛ በችግር ተወልደን በችግር ያደግን አያቶች ታችን በጦርነት አባቶቻችን በጦርነት እኛ በሰቆቃና በለቅሶ በጦርነት ልጆቻችን በዚህ መልክ ይቀጥላሉ። በዚህ ቡድን ምክንያት 1930 ቀዳማዊ ወያኔ ብለው ተነስተው ኢትዮጵያን አመሱ። ቀጠሉ 1968 ኢትዮጵያ አይደለንም ብለው እንደገና ጫካ ገቡ። ተመልሰው መጡ። 30 ዓመት አስለቅሰው ሄዱ። እንደገና እንመጣለን። ሻቢያ የሚባል አንድ አርስት አለ። ይሄ ሻቢያ የሚባል አርስት እንድትረሱት አልፈልግም። ህዋት አዲስ አበባ ሲገባ ታንኩን ከፊት መድፉን ከኋላ እየመራ አቅጣጫ እያሳየ የመጣው ሻቢያ ማን ነው? አቅፎ አዝሎ የመጣው ሻቢያ ስለገባ ኤርትራ ሰራዊት ስለገባ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ወይም የምታዳምጡ በሙሉ ባድሜ የምትባለው የኢትዮጵያ አካል በሻቢያ ስለተወረረች ድረሱ ያለው መለስ ዜናዊ፣ ዘመቻውን ያስተባበረው ህወሀት፣ አመራሮቹ በሙሉ ህወሀት። የኢትዮጵያ ህዝብ በሀገርና በድንበር ቀልድ የለም ብሎ ዘመተ። ታቃላችሁ አይደለም እንዴ? ከሰማንያ ሺህ በላይ ወጣት ኢትዮጵያዊ ይረገፈ ሰማንያ ሺህ ሰማንያ ሺህ ምን ማለት ነው ታውቃላችሁ? ሁለት ትልልቅ ስታዲየም ሙሉ እናት አልቅሳለች። በኢትዮጵያ መሬት ሰማንያ ሺህ ወጣት ረገፈ። በዛን ጊዜ ማን በጫረው ጦርነት ያን ከፍሎ ድንበር ደግሞ እዚህ ጋ ነው ሀያ ሶስት ዓመት ሰሜን እዝ የሚባለው እዛ ቀን በሌሊት አረዱት፣ ከዱት። ዛሬ የኤርትራ ወታደር ገብቶ ባድሜ የሚይዝ ማን ነው እየከሰሱ ያሉት? ማን ጫረው? ማን አመጣው? ማን አስፈጀን? ማን ያለቅሳል? አሁን ይሄም ቡድን ለውይይትስ የሚቀርብ ነው? ህዋት ምን እያሰብን ያለ ነው? ድንበር ጠባቂ የሌላት አገር ያደረጓት የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ያፈረሱለት ነው። አምጥተው በራሳቸው ሚሊሻ ከአራተኛ ክፍል ጄኔራል ከስድስተኛ ክፍል የአየር ኃይል አዛዥ የሆኑ ሰላሳ ዓመት እውቀትን፣ እውነትን፣ ህግን አፈረሱ። ባለሙያዎች ተባረሩ፣ ከዩኒቨርሲቲ እስከ ሚሊተሪ። እንደገና ከ30 ዓመት በኋላ የኢትዮጵያን 80 percent ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ አርደው ገለው ምርኮኛ አርገው መምጣት እንፈልጋለን የቀረን ሂሳብ አለ ብለዋል። ትናንት በነሱ ቋንቋ በነሱ የፖለቲካ theory፣ በነሱ ካድሬዎች የተሞሉ አንዳንድ ሌላ ኢትዮጵያን ጸረ አማራ የሆነ እንቅስቃሴያቸውን ደግፎ አይተውታል። እንደ ሰው አማራ ላይ የደረሰውን ግፍ ትረሱታላችሁ። እስከ ትናንትናው ቤንሻንጉል ድረስ እና ጥያቄን ከጎን ያስቀምጭ በራሴ ሀሳብ ልም ብዬ ይጃለሁ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ለማንኛውም እንደ ዜጋ ወይም ከዛች ሀገር አፈር እንደተሰራ ሰው ከዛ ህዝብ አየርም ሙቀትም እያገኘ እንዳደገ ሰው ህዋት የሚባል ካንሰር በልቶ የሚጨርስ ግን የማይጠግብ የግፎች ሁሉ ግፍ አምራች፣ ጸረ ሰው፣ የክህደት የውሸት ምሳሌ የሆነ ድርጅት እንደገና መጣው ሲል ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ውሳኔውን ለእያንዳንዳችሁ እተዋል አብሬያችሁ ብዙ ዓመት በውጭ ሀገር ስለኖር የእኔን ውሳኔ እኔ ወስናለሁ የምለውን ሆናለሁ አልሆንም እኔ መወስን ይሆናል። እናንተ ግን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በድህነት አቅፋ በሙቀት በመተሳሰብ ያሳደገችን ሀገር ሲኦል እስክንገባ ድረስ እናፈርሳታለን ሲባል ምላሻችሁ ምንድን ነው? ይሄ ለእናንተ የቀረበ ጥያቄ ነው። እንግዶቹ የመግባት እድል ካገኙ እነሱ ይመለሱበታል። እስከዛው ግን ሶሪ፣ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ሁኔታዎች ስላስቸገሩኝ ነው። በጣም ያዝናል፣ በጣም ይናደዳል፣ በጣም ይበሳጫል። በጣም በጣም እንትን ነው፣ በጣም ስሜታዊ የሚያደርግ ነገር ነው እና የታወቀ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደምታውቀው እኛ ሀያ ሰባት ዓመት እኮ ተገዝተን አይተነዋል። ሲዘርፉ፣ ሲያዋርዱ፣ ሲያስሩ፣ ሲገሉ ሲያፈናቅሉ በሙሉ ያመጡት እነሱ ናቸው። ከአሁን በኋላ የኢትዮጵያ ደግሞ መጥተው አይገዙም አልዋረድም፣ አልሸማቀቅም ከአሁን በኋላ አንዳዊ ነጻነት ፈልጋለሁ ይሄ እኮ ምንም አይነት ሰው ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ እነሱ ይሄ የአማራ ሊቅ ወይ የሆነ ሰውነት ታማኝ አሉት ምናምን ይላሉ። በአይኑ ያየው ሰው እኮ ነው በሙሉ ያንን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን እንመጣለን እንኳን ሲሉ ምንድን ነው ይዘው የሚመጡት? አላፈሩ። አንድ አገራችን እናፈርሳለን ብለዋል። ሁለት መንግስት አባን ያደርጉናል። ሶስት እንትን ብሔር እንበቀላለን ይላሉ። ቢመጡ እንኳን ይዘው የሚመጡ እጃቸው ላይ ምንም ነገር የለም። እነዚህ ሰዎች በጣም አደገኛ እንደሆኑ ይታወቃል። ህዝቡ ደግሞ ያ ነገር በጣም ገብቶታል። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? እንዴት አድርገን ነው ግን ሀገራችንን ሰፖርት የምናደርገው? የሚገርም ነገር አንዳንድ ሰው ፖለቲከኞቹን አላዳምጣቸውም፣ ግን ዝም ብሎ ከኢትዮጵያን ፖለቲካ ማያውቅ ኢትዮጵያዊ በጣም ብዙ ሰዋል። በጣም ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ እውቀት ያላቸው ሰዎች አሉ። ያንን ነገር ለመርዳት ይፈልጋሉ እና ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ምናልባት እንግዶች መጥተው ከሆነ ብቻዬን እንዳልናገር I think አቶ መስፍን የገባ ይመስለኛል። አቶ መስፍን አማን ከአምስተርዳም ሆላንድ መስፍን ትሰማኛለህ? ይሰማኛል ይሰማኛል። እንደምናመሸ ደህና ደህና። በጣም በጣም በጣም ይቅርታ የተፈጠረውን ችግር የተረዳ ይመስለኛል። እስቲ እኔ ብዙ መድረኩን ያስኩት እናንተ በቴክኒክ ብቻ ሳትገቡ ስትቀሩ ለመቆየት ሲባል ብቻ ያለ የሌለውም ብያለው። እስቲ ምን ላይንን ምንድነው ምንድነው የምንፈልገው? ለምን ተገናኘን? ምንድነው ዛሬ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀን ምክንያት የሚለው በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን ነገር ያው ለረጅም ጊዜ ስናስብበት የነበረ ነገር ነው። እኛ ማንን ሲባል እኛ እኛ አገር ወዳድ ዜጎች ነን። ከተለያዩ የፖለቲካ አመለካከቶች፣ እምነቶች፣ ባህሎች፣ ብሔር፣ አካባቢዎች የመጣን ኢትዮጵያውያን ከዚህ ቀደም በብዙ ነገሮች ላይ የተለያየ የፖለቲካ አቋሞች የነበሩ ሰዎች ነን። በፓርቲም በአመለካከትም ደረጃ ማለት አሁን ያለውን መንግስት የምንደግፍ ነበርን። አሁን ያለው መንግስት የሚደግፉ ነበሩ። አሁን ያለው መንግስት ደግሞ እንቃወማለን ነበር። ነገር ግን አሁን ያለንበት አሁን ኢትዮጵያ የገባችበት ደረጃ ከመቼውም ጊዜ በላይ አይደለም እንደሆነም ተበታትነን አንድ ሆነንም ልንወጣው የማንችል ከባድ ፈተና ነው ኢትዮጵያን እየገጠማት ያለው ማለት ነው። አይደለም ተበታትነን ቀርቶ አንድ ሆነንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በተለይ በዚህ በዲያስፖራው በኩል ያለውን ዝምታ፣ ያለውን ግራ መጋባት፣ ያለውን ምንቸገረን ባይነት ወደ ፈተን አቀራርበን አንድ ድልድይ ለመሆን ነው። እናውቃለን በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ተቆርቋሪ የሀገር ተቆርቋሪ ወገኖች ጥረት እንደጀመሩ የራሳቸውን ጥረት እያደረጉ እንዳሉ እናውቃለን። ይሄ በተበታተነ መንገድ የሚደረገው ጥረት አሁን ኢትዮጵያን ከገጠማት ትልቅ ፈተና አኳያ ያለው አስተዋጽኦ የሚኖረው ተጽዕኖ በጣም አነስተኛ ስለሆነ በሂደቱ ላይ ኢትዮጵያን በማገዝ ሂደት ላይ ያለው እንትን ደካማ ስለሆነ መተባበር አለብን፣ ማስተባበር አለብን። እኛ ሌሎች እየተንቀሳቀሱ ያሉ አካላትን ለመጠቅለል ለመዋጥ አይደለም ይመጣ አብረን ለመስራትና ይሄንን ነገር ወደ አንድ ደረጃ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር አንተ በደንብ ቅድም ገልጽ ከዋል እነዚህ ሰዎች ላለፉት 27 ዓመታት 27 ብቻ ሳይሆን 47 ዓመታት ወያኔ ከተመሰረተ ከተጠነሰሰ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን ሲያድማ የነበረ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ያ ሁላ ሳይበቃው አሁን ተመልሶ ሀገር ለማተራመስ ሀገር ለማፍረስ ሌሎቻችንን በባርነት ለመግዛት እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው። እኔ በዓለም ላይ ባርነትን የሚመርጥ ማንም ህዝብ ያለ አይመስለኝም። ይሄንን ነገር መፋለም አለብን። እዚህ ዲያስፖራ ያለነው ሰዎች መፋለም አለብን ሲባል ጦር ታጥቀን መሳሪያ ታጥቀን አይደለም። ይሄ በጣም ሃይብሪድ የሆነ ጦርነት ነው እየተካሄደ ያለው። ይሄ ድቅል ጦርነት የሚሉት ይሄ ዘመናዊ ጦርነት ነው እየተካሄደ ያለው። ጦር ሜዳ ላይ ከሚካሄደው ጦርነት በተጨማሪ በሚዲያ በተለይ በፕሮፓጋንዳ በስነ ልቦና የተከፈተብን ትልቅ ጦርነት አለ። እሱን መከላከል መቻል አለብን። እሱን መግታት መቻል አለብን። social media ላይ ቁጭ ብለው የሴራ ትንተና እየተነተኑ እየቀፈቀፉ ወገኑን የሚያሸብሩ እንትኖች አሉ፣ የወያኔ ሰርጎ ገቦች አሉ። እነሱን የመከላከል ጭምር ነው እና ቆይተን በነገራችን ላይ እኛ አሁን ዛሬ የምንቀርበው አራታችን ብቻ አይደለም። ብዙ አገር ወዳድ ሰዎች ከዚህ በኋላም በምናዘጋጃቸው ሌሎች ፕሮግራሞች የሚቀርቡ አሉ። እነሱ ጋር ተነጋግረን ተወያይተን ምን እናርግ ምን እናርግ፣ ይሄንን ነገር ዝም ብለን ከተመለከተን በኋላ ይቆጨናል። ዛሬ ስላለንበት እንደው ዝም ብለን እንትን ሊመስለን ይችላል። ግን ከአስር ከሀያ ዓመት በኋላ ይሄ ነገር አንድ ነገር ሳናደርግ አምልጦ ተበላሽቶ ኢትዮጵያ በእነዚህ ሰዎች እግር ስር ወድቃ ኢትዮጵያ እንደ ሲሪያ፣ እንደ የመን፣ እንደ አፍጋኒስታን ወይም እንደ ሶማሊያ ሆና እንዲህ ሳናደርግ ቆጨን ከምንል ተሰባስበን ተገናኝተን አንድ ነገር እናድርግ፣ at least ለህሊናችን የማይቆጨን ነገር እናድርግ በሚል ነው የተነሳሳ ነው። ቅድም ተናግር ያለው እዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች የተለያየ በጣም diverse የሆነ በጣም የማይገናኝ የፖለቲካ አመለካከት የነበረን ሰዎች ነው። ከሀገር በላይ የሚበልጥ ነገር የለም። የኛ ዛሬ የኛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ነች። የኛ ፓርቲ ሌላ እንትን አይደለም። by the way የኛ ፓርቲያችን ኢትዮጵያን ማዳን ነው። የኢትዮጵያን ማዳን ፕሮግራም ነው ይዘን የመጣው። እንደው እንዲህ ስናወራ እንደው ቀላል ይመስላል፣ በጣም ከባድ ነው። በሌሎች ሀገሮች ሲሆን ያየነው ነገር እኛ በር ላይ ቆሟል። አፋፍ ላይ ኢትዮጵያ ደጅ ላይ ቆሟል። ይህንን ነገር ዛሬ ተባብረን አብረን ሰርተን ተደማምጠን ከአድዋ እኮ መማር ይቻላል። በነገራችን ላይ የአድዋ ጦርነት ሊካሄድ ሲል ያኮረፉ ባላባቶች፣ ደጃዝማቾች እነ ራስ መንገሻ እነ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት እኮ ቅሬታቸውን ቅሬታቸውን በንጉሰ ነገስቱ ላይ የነበራቸውን ቅሬታ ትተው የመጣው ጠላትን በጋራ ሆነን መከላከል አለብን ብሎ ተሰልፈው ነው አድዋ ዛሬ የምንኮራበት አድዋ የተገኘው ዛሬም ያለው ልዩነት ያለው ችግር በመንግስት ላይ ያለው ጉድለት እንዳለ ሆኖ ይሄ የመጣው ትልቁ ፈተና እኔ እንደ ወያኔ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ካንሰር የለም ብዬ ነው። ብዙዎቻችሁ እንደዛ ታምናላችሁ። ዛሬ በነገራችን ላይ አንድ ምሳሌ ልጠቀም። አንድ አባት ያስተማሩ አንድ ሁለት ወንድማማቾች አንድ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ነብር ገባ ማላቸው ጉብ ጉብ አለ ነብር። ደነገጡ። ሁለት ወንድማማቾች ጅል ናቸው፣ ጅሎች ነበሩ እና ምንድነው ክርክር ጀመሩ። በበርኔ የገባኩት የገባው አንተን ያስገባው አንተን ያስወጣው መባባል ጀመሩ። ምንድነው ማድረግ የነበረባቸው? ዘሎ ማምለጥ ወይም ደግሞ ነብሩን መግደል። አሁንም ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በተለይ እኛ እዚህ አገር ወዳድ የምንባል ዜጎች ላይ ያለው እንትን ክርክር ያ ነው። ጉንጭ አልፋ ክርክር ማለት ነው። አገርን የሚያሳጣ ክርክር ማለት ነው። ነብሩ ቤት ገባ፣ በመስኮት ገባ፣ በበር ገባ፣ እገሌ አስገባው፣ እገሌ ወጣው የሚለውን በኋላ እናወራለን። እውነት ያለው ነገር እንዴት ነው ከነብሩ ወይም ደግሞ ነብሩን መግደል ያለብን እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ይሄንን ታሳቢ ያደረገ መስራት አለብን። በእቅዳችን መሰረት በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት እቅዳችን አሁን ይፋ እናደርጋለን። በ social media የሚንቀሳቀስ group form እያደረግን ነው። በገንዘብ ማሰባሰብ ዙሪያ በተለይ መቼ ነው ስሰማ ነበር፣ ጎንደርና ባህር ዳር አካባቢ ያሉ ሆስፒታሎች የፋሻ እጥረት እንኳን ቁስለኞች የሚደገፉበት የፋሻ እጥረት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንን መርዳት ራሱ አንድ ነው፣ ጥይት እናቀብል ማለት አይደለም። የዘማች ቤተሰቦች ሊደገፉ ይገባል፣ ሊታገዙ ይገባል። በጦርነቱ የተጎዱ ህይወታቸውን ያጡ ኦርፋኖች፣ አባት እናታቸውን ያጡ ልጆች ደገፉ ይገባል። ይሄ ነገር ማበራል። ከዚህ በተጨማሪ በግንባር ያለውን ወገናችን ወገናችንን በሞራልም በማቴሪያል መደገፍ ማበረታታት መቻል አለብን። በዚህ ሰዓት የሴራ ትንተና ውስጥ ገብተን እገሌ ነው ነብሩን ያስገባው፣ እገሌ ነው በበር ነው ነብሩ የወጣው በዚህ ጋር ነው እንትን የሚባለውን ነገር ትተን በአንድነት ቆመን ይሄን አደጋ መቀልበስ መቻላል። የኢትዮጵያ ሰምታቸዋል፣ ተባብረዋል ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር ከዓለም ካርታ ላይ ለመፋቅ ተባብረዋል፣ በይፋ አውጀዋል። እኛን የማንተባበርበት ምንም ምድራዊም ሰማያዊ ምክንያት የለም። ይሄንን ለመስራት ነው የመጣ ነው። ሌላ ምንም የተደበቀ እንትን የተባለ የፖለቲካ እንትን የለንም። በነገራችን ላይ ቅድም ብያችኋለሁ። ከዚህ ቀደም የነበረን አመለካከት ትተን ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው። የእኛ ፓርቲ ዛሬ የእኛ ፕሮግራም ኢትዮጵያን የማዳን ፕሮግራም ነው። ኢትዮጵያን የማዳን ፕሮግራም እንደዚህ ነበሩ እንደዚህ ናቸው የሚለው ነገር ለሀገር ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ነግሬያቸዋለሁ። once ይሄ ድል ካመለጠ once የኢትዮጵያ ጣፈንታ በእነዚህ ሰዎች እጅ ከወደቀ የዛሬ አምስት ዓመት የምን ጭበት ጊዜ እንደው እንትን ማለበት ጊዜ ነው የሚመጣው እና ይሄ ነገር መስራት አለ ሰው ለወገኖቻችን የምናስተላልፈው ጥሪ አለ። የምፈልገው ይሄን እውነት እንተባበር፣ ኢትዮጵያ እናድናት፣ ኢትዮጵያ እንታደጋት፣ አደገች፣ አብረን እንስራ። አመሰግናለሁ። okay አሁን በቃ ይሄ በደሉን እናውቃለን። የደረሰውን በደል ብዙ ነው። ስጋቱን ተረድተናል። እኛ ደግሞ የፖለቲካም ልዩነቱን በደንብ የምናውቀው ጉዳይ የለም። ግን አገራችንን ስለምንወድ አገራችንን መርዳት እንፈልጋለን የሚል በጣም ብዙ ሰው አለ። የተማሩ ሰዎች አሉ፣ connection ያላቸው ልምድ ያላቸው ምናምን ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች አሁን ይህንን ጥሪ ስታደርጉ መጣም ቢሉ እነሱን ለማስተናገድ እናንተ ዝግጁነት አላችሁ ወይ? በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ማየው ከዚህ በፊት ይሄ ጦርነት እንደተጀመረ የተደረገ ነገር አለ። በአማራ ክልል የደረሰውን ጉዳት ገምግመው ለአማራ ክልል ተፈናቃዮች ብለው ገንዘብ የሚያሰባስቡ የተሰባሰቧሉ። አሉ። መከላከያውን መርዳት አለብን ብለው የተሰባሰቧሉ። በሌላም በሌላም ዘርፍ በጣም በርካቶች ድርጅቶች ተሰባስበዋል። ይሄ የሚደገፍ ቀጥሉ ነው ምንለው ቀጥሉ፣ ማንም ማቆም የለበትም። በቅርቡ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ እውነት ያሸንፋል የሚል የኢትዮጵያን ዘላለማዊ መፈክራል። እውነት ያሸንፋል። አዎ እውነትንም ከዘመኑ ጋር ግን ማቀራረብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያኖች በሎቢያ ና እውነት ስላለን እውነቱ ያሸንፍ። በዚህ የውሸት ዓለም ውስጥ እውነትን ብቻ ይዘህ ግን አታሸንፍ። ስለዚህ ሎቢስት ቀጥረው የአሜሪካን ኮንግረስና ሴናተር የሚያነጋግር ድርጅት አቋቁመው ጥሩ ስራ የሚሰሩ አሉ። የሚቆም ነገር የለም። ይሄ በሙሉ ወደ አንድ ጃንጥላ ገብቶ ሁሉም ስራውን ይስራ። ግን አንድ ድምፅ፣ አንድ ሀገራዊ ጉዳይ ብቻ እንሁን። ዛሬ አንድ ምሳሌ ልናገር። ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ህዋት ችግር ውስጥ ገባ። እነ ጻድቃን ትንሳይ እነ ተወልደ፣ እነ ሰዬ ዋና ዋና የሚባሉ ተባረሩ። አቶ መለስ ዜናዊ የያዙትን አዲስ ህወሓት ይዘው ቀጠሉ። እነዛን ግን በቁም በቴሌቪዥንም በፍርድ ቤትም በምንም አዋረዷቸው። ህወሓት ሲነካ ግን ከቦስተን እስከ ግንባር ድረስ ተባበሩ። አንድ ላይ ቆመው ኢትዮጵያን የማፍረሱ ጉዳይ ላይ ግን አብረው ቆሙ። አንተና እኔ በየትኛው ልዩነታችን ነው ኢትዮጵያ ሲፈርስ ከአንተ ጋር አልቆሙ ምለው የምትለው እነሱ ከማጋ ግንባር መፍጠር እንዳለባቸው አሳዩ። አንተስ አንቺስ ምንድን ነው የእኛ ድርሻ? አዎ በየአእምሯችሁ በየልቦናችሁ የሚመላልስ ጥያቄ ነው። አዎ የእንትና ጉዳይ የእንትን ጉዳይ የዛ ጉዳይ አዎ የእስረኛ ጉዳይ የአዲስ አበባ ጉዳይ የአንድ ፓርቲ የበላይነት ጉዳይ አዎ ብዙ ብዙ ብዙ መቶ ጥያቄዎች አሉ መንግስትን የምንጠይቀው ዛሬ ግን ይህችን ሀገር እንደ ሀገር እንዳትቀጥል መርዟን የቀመመው የክፋት ዶክተር የምቀኝነት ዋናው ግንዱ መሐንዲሱ የውሸት ፋብሪካው የክህደት መጠሪያ የፈጠረው ህዋት መጣው ሲል ግን ምን ላይ ነው የምንነጋገረው? ስለዚህ ይህን የምትከታተሉ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ታዋቂ ሰዎች፣ ሙያ ያላችሁ የሌላችሁም፣ የእምነት ሰው ዜጎች በአጠቃላይ በምትችሉት ሁሉ አንድ ድምፅ ለመሆን የእኛንና የእነሱን የህወሓትን የሞራል ልዕልና ልዩነት ተመልከቱት። ዛሬም ትግራይ ውስጥ በሰራዊት ሴቶች ቢደፈሩ በኤርትራ ወታደር ተገደልን ቢሉ ህገወጥ የሆነ ነገር በሙሉ ህገወጥ ነው ለኛ ማንም ያርገው ምንም ያርገው ወንጀል የሰሩ ለፍርድ ይቅረቡ ዘላለማዊ ጥያቄያችን ነው ኢትዮጵያ ነች ህዋት አንድ ሺ ምንም ማቁ እናት ህፃን ሽማግሌ አሮጊት ነፍሰጡን አርደው በኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ ማያቅ ሰው አርደው ሲሄዱ ከህዋት ደጋፊዎች አንድ ይሄ እንኳን ልክ አይደለም የሚል ሰው እንዴት ይጠፋል ይህን አይነት የሞራል ልዩነት አለ እንኳን እነሱ እኛም ተጠያቂ ነን አንድ ሺህ ምንም የማያውቁ የማይካድራ ሰዎች ኢትዮጵያውያን አማራዎች ታረዱ እንደረሳናቸው ታውቃላችሁ ረስተን በየ social ሚዲያው ምን ላይ እንደምንከራከር ታያላችሁ ኃላፊነት የዶክተር አብይ ነው አትበሉኝ። ኃላፊነቱ የኔ ያንተ፣ የምንጽፈው የምናነበው፣ share የምናደርገው የምንከታተለው በሙሉ ከኃላፊነት ጋር ካልሆነ ለጠላቶች መሳሪያ ሆነ። ውሸትን ይዘው በዓለም ላይ ተበዳ ሆነው ሲቀሩ ምን ትጠብቃላለ እውነትን ይዘን ዝም አያዋጣም። መኖር ወይም አለም ኢትዮጵያ መቀጠል ወይ መቀጠል የለባት በዚህ የድንቁርና የድንቁርና አባት ሆ ጸረ ሰው ካንሰር በሆነ ድርጅት እንደገና ለመገዛት ለመዋረድ ሱሪ ለማውረድ ለማውረድ ለመኮላሸ ዝግጁ ናቸው። ምርጫው ግልጽ። ይሄንን ላለማየት እንደ ዜጋ እንወስናለን። ሁላችሁ በምትችሉት በሚነገሩት አሁን ያልኳችሁ በተለያየ የተደራጁት ኃይሎች ተሰባስበዋል። የቀሩ አሉ። ኑ እያልን ነው። ኑና አንድ ድምፅ ነው። የህዝባችን የሀገራችን ድምፅና አለኝታ ጉልበት ነው። ሌላው እያንዳንዳችን በግል እንወስነዋለን። የሚቀጥለው እናንተም በግል ወስኑ። አስር ብር ሰጥቶ ምን አረኩት ምናምን አይደለም። በየቀኑ አገሬን ልታደጋት የምችለው እንዴት ነው? ፍልስጤሞች አገር የላቸውም፣ ግን አገር እንዲኖራቸው እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ይሞታሉ፣ ይወድቃሉ፣ ይነሳሉ። ሀገር ማጣት ከባድ ነው። ሶማሊያን ታቋታላችሁ። ሶማሊያ ከኛ ጋር በአፍሪካ ዋንጫ ትወዳደር ነበር። ኦሎምፒክ ትሳተፍ ነበር። መንግስት ነበራት። መናፈሻ ነበራቸው። ውሃ መዋኛ ነበራቸው። ሙሉ ነበራ ሁሉ ነበራቸው። የለም ሶሪያ እኔ ኢትዮጵያ በሄድኩበት ጊዜ የሶሪያ እናትና ልጆች መኪና ድረስ መጥተው ሲለምኑ ያለት የተሰማኝ ስሜት እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ይሄ ነው የሚቀጥለው። አዎ ከ2013 2021 በፊት ኢትዮጵያ የምትባል እንዴት አይነት ሀገር ነበረች? አሁን ግን ጠላቶችና የውጭ መንግስታት እንዲያርገው አፍርሰውብን እያልን በየካፌ ቤቱ እናውራ ወይስ እንቁም? ጨርሻለሁ። አሁን ያልከው የገባኝ ነገር ምንድን ነው? በትንሽ በትልቁ መከፋፈል አያስፈልገንም። ይህ ልዩነታችን እንተው። ሁለተኛው ደግሞ እርዳታ እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ብዙ ናችሁ በተለያየ ቦታ። ግን እንደዚህ ትንሽ ትንሽ ከምንሆን አብረን ብንሰባሰብ ትልቅ ለውጥ የምናመጣል፣ መሬት ላይ የሚታይ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ነው የምትለው። የእኔ ጥያቄ የሚመሰለ ግን ስለ ክፍፍሉም ያልሰማ ስለ ክፍፍሉ ያልሰማ ሰው አለ ማንና ማን ፖለቲከኞቹን ማቅ ሰው አለ። ብዙ ሰው አያውቅም። አገሩን ያውቃል፣ አገሩን ይወዳል። ሁለተኛ አገሩን መርዳት ደግሞ የሚፈልግ አለ። ለምሳሌ እኔ አሁን ባለፈው እሁድ ይሄ ሎቢ ቀጥረው ስለሚያወሩት ሰዎች ጋር ሄጄ ነበር እና እነሱ ሲያወሩ ሰምቻለሁ። በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚሰሩት እነሱ ወይም የሆነ ድርጅት የሆነ ድርጅት ይስሩ ምንም እድል ያላጋጠመው ሰው አለ አይደለም ወይ? አሁን የእናንተ እንቅስቃሴ እንደ አዲስ ራሱ ቢጀምር ማለት ነው በምን መንገድ ነው ሀገሬን የምረዳው የሚለው እኮ ሰው ብዙ ነው። ከክፍፍሉ ከክፍፍሉ ውጪ ከትንሽ ትንሽ ከሚሞክረው ውጪ ማጆሪቲው ሰው እድል አላጋጠመውም። እየተብሰለሰለ እያዘነ እየተከዘ ምንድን ነው ማድረገው የሚላል እና ይሄ እናንተ እንቅስቃሴ ትልቅ ነገር ነውና እንዴት ነው አሁን እናንተ ለምሳሌ ገንዘብ ነው የምትረዱት? okay ገንዘብ ከሆነ ለማን ነው የምትሰጡት? ለቁስለኛ ነው የምትሰጡት? ለተፈናቀለ ሰው ነው የምትሰጡት? ለዘመተ ሰው ነው የምትሰጡት? clear የሆነ ነገር አላቸው። እንዲህ ነው የምናደርግለት ነው የሚለው። ያው ለመስፍን ቅድሚያ ሰጥ። okay አይ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ቅድም ለመጥቀስ ሞክር ያለው ባለው ሁኔታ በተለይ እኛ የመጣ ነው ሌሎቹን ቡድኖች ከዚህ ቀደም የተቋቋሙትን የተሰባሰቡትን ቡድኖች ለመዋጥ ወይም ደግሞ እነሱን ለማጥፋት እንትን አይደለም እኛ አብሮ ተባብሮ ለመስራት ነው። አንድ ምክንያቱም እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን ብናደንቅም እነዚህ ጥረቶች በተለያየ መንገድ በትንንሽ kind of spot ኦች በተለያየ ቦታ ስለሚደረጉ አንድ ላይ ውጤታማ አይደሉም። አንዳንዶቹ እንዲያውም እንዴት ነው አንዱ አንዱ አንዱ የሚሰራውን አንዱ ተመሳሳይ ስራ የጊዜ ብክነት፣ የገንዘብ ብክነት፣ የሰው ኃይል ብክነት አለ እና ይሄ ነገር ባለመቀናጀቱ በሎቢ በአድቮከሲ ቅድም እንዳልኩ በገንዘብ በገንዘብ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በብዙ መንገድ። እኔ እኔ ነገር አሁን ኢትዮጵያ አሁን አገራችን ከገጠማት ትልቅ ፈተና አኳያ ይሄ በትንንሽ ቡድኖች ወይም ደግሞ ስብስቦች የሚደረጉ ጥረቶች የዚህን ፈተና የመቅረፍ ወይም ደግሞ የመከላከል የመከላከል እድላቸው በጣም አነስተኛ ነው። አሁን ኢትዮጵያ የገጠማት ፈተና በጣም ትልቅ ስለሆነ የተቀናጀ የተሰባሰበ ጠንካራ ትብብር ያስፈልጋል። በተለይ ዲያስፖራ ውስጥ ያለው እምቅ ኃይል መተባበር አለበት። ጉል መባከን የለበትም። ገንዘብ መባከን የለበትም። እውቀት መባከን የለበትም። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ አንድ እንትን መጥቶ ተነጋግረን መስራት ይቻላል የሚል ዋናው ዋናው መነሻችን ይሄ ነው እና ገንዘብ ላልከው ከዚህ ቀደም የሚሰበሰቡ አሉ። እኛ እነሱ አቁሙ፣ ይሄን አታርጉ የሚል እንትን ውስጥ አይገባም። ይቀጥሉ። ነገር ግን ይሄ ነገር የሚሰበሰበው ገንዘብ የሚደረገው ነገር ባለው effective በሆነ ለምሳሌ አደጋ መከላከል ሊሆን ይችላል። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚታመኑ ማለት ነው፣ የፈረንጆቹ ማለት አይደለም፣ የሚታመኑት ማለት ነው። በነዛ አማካይነት በክልል መንግስታት አማካኝነት ለምሳሌ አፋር ውስጥ ከትላንት ወዲያ ነው ከሶስት ቀን በፊት አንድ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ወደ ሁለት መቶ ሰዎች ተገድለዋል። የቆሰሉት ብዙ ናቸው። ለእነሱም መድረስ መቻል አለብን እና እነሱ እንዴት ነው መድረስ የምንችለው? እንትኑ ቻናሉ መፈለግ ካልተባ ተቀናጀን ይሄ የሚሰበሰበውን resource የገንዘብ አቅም ሌላም ቅድም ያልኩት ፋሻም መድኃኒትም የቁስል መጥረጊያም ጓንትም ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። አስታውሳለሁ ኮቪድ የተጀመረ የመጣ ጊዜ በያ ኢትዮጵያውያኖች እንደ ትልቅ ነበር። ለዚህም ነገር አንደኛው አስተዋጽኦ ይሄ ነው፣ ገንዘቡ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሌላው በውጭ የሚደረገው ጥረት ለምሳሌ በሎቢ በአድቮካሲ በሶሻል ሚዲያ የሚደረገው ጥረት አሁንም አሁንም የተበጣጠሰ የተበጣጠሰ ነው። በጣም የተበታተነ ነው። ገባ በጣም ጠንካራ lobby ያስፈልገናል። በተለይ ዋሽንግተን እና ብራስልስ አካባቢ ጠንካራ lobby ያስፈልገናል። ለዛ ደግሞ ጥሩ ገንዘብ በቂ ገንዘብ ያስፈልገናል። አንደኛው ይሄ ነው። ይህንን ገንዘብ በተለያየ በትንሽ ነገሮች ላይ ነው አንድ ማዕከል አሁን የተቋቋመ ቅድም ታማኝ ጠቅሶታል። ኦረዲ ይሄን ስራ እየሰራ ያለ አካል አለ። እኛ አሁን እሱን ለእሱ ጉልበት መጨመር ነው ገባ ለሱ ሪሶርስ አምጥቶ ጉልበት መጨመር ነው። ሌሎችም ካሉ እንደዚህ አሁን ይሰራሉ ይሄ ነገር effectively እየሰሩት ነው ብለን የምናምናቸው እንትኖች ካሉ እንዲያውም resource ኡን ወደ እነሱ divert የማድረግ ነው ሀሳባችን። ግን ዋናው ነገር ይቀናጅ፣ ይሰባሰብ። ቅድም እንዳልኩ ነው አሁን ይሄ ሀገር ከገጠመው ከገባበት ፈተና አኳያ ይሄ የምናደርጋቸው የምንወረውራቸው ትንንሽ ነገሮች ሳንቲሞችም፣ ሌሎችም ነገሮች ያላቸው ተጽዕኖ በጣም ደካማ ነው የሚሆነው። ግን ወደ አንድ በአንድ ቅንጅት በተቀናጀ መንገድ ብንሰራው ውጤታማ ይሆናል። ኢትዮጵያ የገጠማ ፈተና ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አላማው በዚህ ነው። እንትኑ እቅዶቻችንን ቅድም ታማኝም ሊያብራራው ሞክሯል። እቅዶቻችን በደንብ ሰብሴክሽንስ የተከፈሉ ናቸው። በደንብ እንትን ያሉ ነው። በፈንድ በገንዘብ ማሰባሰብ፣ በገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰብ፣ በቁሳቁስ ማሰባሰብ፣ በ social media እና በ media activity እንዲሁም በ lobby ና advocacy እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም even የሀገሪቱን ህዝብ በማንቃት ደረጃ የሚደረጉ እንትኖች ላይ እንደዚህ የተለያዩ ወጣቶችን በማደራጀት ላይ ሀሳብ አለን። ምክንያቱም እዚህ ዲያስፖራ ውስጥ በጣም እዚህ አቅም ያላቸው ብዙ መስራት የሚችሉ ወጣቶች አሉ ብለን እናምናለን። ስለዚህ እነሱን ማስተዋል እንፈልጋለን። በ social media ድጋፍ በተለይ ይሄ አሁን ያለው እንግዲህ ቅድም እያለው አሁን የተከፈተ እየተካሄደ ያለው ጦርነት hybrid ጦርነት ነው፣ የተዳቀለ ጦርነት ነው። ጦር ሜዳ ላይ ብቻ ያለ ውጊያው እየተካሄደ ያለው ይሄው እዚህም በየ social media በየኮምፒውተራችን እየተካሄደ ያለው። ስለዚህ ለዛ ጠንካራ IT support ያስፈልጋል። ያንን ነገር ማስተባበር አለብን። ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ከወያኔ ጋር ብቻ አለም አሁን እየተዋጋን ያለ ነው ከብዙ ኃይሎች ጋር በሚገርም ሁኔታ በታሪካችን ምናልባት ታይቶ ላይታወቅ ይችላል። እንደዚህ የኢትዮጵያ ጠላቶች አንድ ላይ ተከማችተው ተሰባስበው የውስጡም የውጭውም አንድ ላይ ቅንጅት ፈጥረው ኢትዮጵያን እንደዚህ ወጥረው የያዙበት ወቅት የለም። ለዚህ ነው የህልውና አደጋ ምንድነው? አንድ ሀገር እንደዚህ በአንድ ወቅት በተመሳሳይ ጊዜ በብዙ ጠላቶች ተፈትኖ የሚያውቅ አይመስለኝም። በነገራችን ላይ ተፈትኖ የሚያውቅ አይመስለኝም። አባይ ጉዳይ የግብፅን እንትን ታየዋለህ። ምዕራባውያኖቹ ባለ በሌላ ኃይላቸው ነው እየዘመቱብን ያለው። የመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅት ራሳቸውን እርዳታ ሰጪ ሽፋን ሰጥተው አገር ውስጥ ምን አይነት ስራ ሲሰሩ እንደነበረ ያለፈው ጊዜ አይተናል። የአገሩ የውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ጠላቶች የኢትዮጵያ አፍራሾች ተባብረናል፣ አብረን ተባብረን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማፍረስ አላማ አስቀምጠን እየሰራን ነው ብለውንና እና የኢትዮጵያ እንደዚህ በታሪካችን ቀደም በታሪካችን ምናልባት በእኛ ብቻ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በዓለም ታሪክ አንድ ሀገር እንደዚህ የውስጥም የውጭም ጠላቶች እንደዚህ ተነባብረው በአንድ ጊዜ መጥተው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የከተቱበት አጋጣሚ የለም። ይህንን አጋጣሚ የምንወጣው ስበር ነው እንኳን ሳንተባብረን ችግርን እንጃ መወጣታችንም እንጃ፣ ግን መተባበር አለብን። ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በቃ አሁን ያለንበት ሁኔታ የመኖር ያለመኖር ነው። በቃ ከባድ አደጋ ነው። ታማኝም አውርቶታል። majority ሰው ደግሞ ይሄንን ይረዳል። አሁን እናንተ የምትሰሩት ፕሮጀክትም ዝም ብለን ከምንቀመጥ ከምንሰላሰል ለሀገራችን አንድ ነገር እናድርግ የሚለውም በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ግን ያው የሚሰራው ፕሮጀክት ምንድን ነው የሚለው quantify መደረግ አለበት አይደለም አሁን እንደምትሉት እናንተ መጀመሪያ የራሳችሁን ሰው ገንዘብ እንዲያዋጣ ታስፈልጋላችሁ። በተለያየ ቦታ የሚረዱትን ደግሞ ኔትወርክ ፈጥረን አብረን መስራት አለብን። ይሄ ወጣቶቹን ልጆች ምናምን ደግሞ በዚህ በሀገር ጉዳይ ውስጥ ብዙ እውቀት ብዙ ኤክስፔሪንስ ያላቸውን ሰዎች ወደዛ እናመጣለን። ገንዘብ ካገኘን ደግሞ ኢትዮጵያ ላሉ ፕሮጀክቶች እንረዳለን። እንደዛ ነው የምትለው? እኔ ልግባበት እስቲ። <laughs> እነዚህ ሁሉ ያሉ ናቸው፣ ግን ከዚህ ሁሉ በላይ ከዚህ ሁሉ አሁን ከምትላቸው ዝርዝሮች በላይ ግን ይሄን ፕሮግራም የሚከታተል እድል ያገኘ ላላገኘውም ይህንን ሀሳብ እንዲሰጥ ነው ዋናው ምንድ ነው ልክ ቁጭ ብለን ስናስብ እንደ ሰው ምድ ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ጥያቄ ሁሉም ሰው እንዲጠይቅ ማድረግ ነው የመጀመሪያ ምንድን ነው ለሀገሬ ላረግ የምችለው በቅርቡ ኦሎምፒክ ተጠናቋል ኦሎምፒክ ስካሄድ አብዛኝ ሁላችን ማለት ይቻላል እንደዚህ ብለን ስንመለከት ነበር። እንደዚህ ሆነ። የሚሮጡት ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። አሁን ግን ኦሎምፒክ ተመልካችና ሯጭ የለም። ሁላችንም ሯጮች ነን። ምን ልታደርጉ አስባችኋል? አሁንም ይሄን የኢትዮጵያን ጉዳይ እንዲህ አድርጎ ወደ ሌላ አቅጣጫ የሌላ ሰው ጉዳይ አድርጎ መስጠት እኔ ምንድነው የማደርገው የሚለው ጥያቄ ዜጎች እንዲጠይቁ ነው። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ኦ የምታደርገውን ካወቅ የት መሄድ እንዳለ አቅጣጫ እናሳያለን። እኛ የእኛ ኃላፊነት ይሄ ነው። ግን ዝግጁ ነው። ይሄን ስል ምን ማለት ነው? በእስልምናም በክርስትናም ጾም አለ። ጾም ሲመጣ ተዘጋጅተን ነው አይደለም የምንጾመው። ጠቅላላ ለተወሰነ ሰዓት ያለ ምግብና ያለ ውሃ መቀመጥ አለ። በጾም ጊዜ የምንጸየፋቸውና የምንርቃቸው መጥፎ ነገሮች አሉ። ይህ ሁሉ የምናደርገው በመንፈስ ከአምላካችን ጋር ለመገናኘት ነው። እንደ ዜጋ ለማሰብ ማድረግ አለብን? ምጽፈው ምንድን ነው? ዛሬ share የማደርገው ምንድን ነው? ከሰዎች ጋር የምመካከረው ምንድን ነው? እቁብ አለ፣ እድር አለ፣ ምን አለ፣ የጓደኞች ማህበር አለ፣ የሰፈር ልጆች በዚህ ሁሉ ውስጥ እንደ ዜጋ ምንድን ነው የምናደርገው? የማንም ጉዳይ አይደለም። ዶክተር አብይ የሚመራት ሀገር ነች አውቃለሁ። ግን የዶክተር አብይ ብቻ ጉዳይ አይደለም፣ የኔም ነው። አያቶቼ፣ ወንድሞቼ መከራን ሞትንም የከፈሉባት ኢትዮጵያ የማንንም image ለማሳመር የመንግስትን መልካም ገጽታ ለመገንባት ምናምን የሚል ሀሳብ አውጡት፣ ከውስጣቸው አውጡት። ዛሬ የምናደርገው ወደ ኋላም ወደፊትም የሚያርድ የተሳለ ነገር የያዘ ህወሀት የሚባል ነቀርሳ ወይም ካንሰር ወይም በዚህ ምድር ላይ የክፉ ስም የክፉ ነገር ሁሉ ምሳሌ ህወሀት ነው። ይሄ ቡድን መጣሁ ያውም በአዋጅ በአዋጅ መጣሁላችሁ እያለ ነው። እንደ ሰው እንደ ኢትዮጵያዊ ምን ላድርግ የሚለውን እንድጠይቁ ብቻ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ለምሳሌ እኔን ታማኝ ምን እያረክ ነው ውጣና እንደዚህ በል አይሰራም አይሰራም ምን እያረኩ ነው የእያንዳንዳችን ጥያቄ ነው እኔ ማድረገውን አረጋለ ምክንያቱም ከዛች መሬት ነው የተወለድኩት በዛች ሀገር አቧራ አየር ውሃ ነው ያደግኩት በዛ ማህበረሰብ ምክር ቁንጥጫ ግልምጫ ቁጣ ምን ነው ያደግኩት ሰው የሆንኩት ያች ሀገር ትኖር አትኖር ለሚለው የታማኝ የራሱ መልስ አለው የእናንተ መልስ ምንድን ነው የዛረው በቃ ይሄን ካደረጋችሁ ምሁራን ዜጎች ባለሙያዎች ስም የሌለ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ፈተናውን እንለፍ እንዴት እንለፍ እንነጋገር እንሰባሰብ አብረን እንቁም የሚያስተባብር ኃይል ፈጥረናል የአስተባባሪ ኃይል አንድ ድምፅ እንድንሆን እንጂ ወደዚህ ወደዛ የፖለቲካ ምን ምናምን የለም ዛሬ ልክ ሶማሊያ የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግራ ሰባት ኪሎ ሜትር ስትገባ ጣሊያን በሰሜን ሁሉን ነገር ወደ አዲስ አበባ ስትገሰግስ ያን ጊዜ ተነስ ሲባል ብድግ ብሎ ፕራስ ስንቅ እንዳሁኑ የለም ጎፈንድም የለም በዛን ጊዜ ታውቃላችሁ ፋሻ ምናምን የለም መሳሪያ የለም ያለው እውነትና እምነት ብቻ ነው በዛ ዘመን። ያን እውነትና እምነት በጣም በትንሿ ውስጣችን ካለ ዛሬ ተፈትነናል፣ ተጠይቀናል፣ ተነሱ ተብለናል። ምን እናደርግ? ምን ላድርግ? እንዴት ላድርግን? በአእምሯች ውስጥ ይዛችሁ እንንቀሳቀስ። አንድ ጥያቄ ልጠቀ ያው በፊትም ምልህ ነው ያው እኔ አንተን ብዙ አመት ነው ማቀ እና ነአምን እኔ እንደናንተ አይነት አገሩን መውደድ ሳይሆን በተግባር በቃ dedicated የሆነ energy ያለው የማይሰለቸው ሰው አይቼ አላቅም። ይሄን ያህል አመት ማለት ነው። ብዙዎቻችን ደግሞ ምንድነው ችግራችን? እኔ ምን አገባኝ ነው የዛ የኑረዲን ኢሳን ግጥም ታቋላለ እኔ ምን አገባኝ የምትሉት አግራግ እሱ ነው ሀገሬን ያረዳት እንደበግ የሚል ግጥም ልጽፍ ስሜቴን ዘርዝሮኝ ብድግ አልኩኝና ምን አገባኝ ብዬ ቁጭ አልኩ። እንደገና ነው ምን አገባኝ ነው አሁን አገር okay፣ በፊት የስልጣን ጥያቄ ነው የ power ጥያቄ ነው ምናምን ነው ይባላል። አሁን የመኖር ያለመኖር ጥያቄ ነው። አሁን ምን አገባኝ የሚል ሰው መአት ሰው አለ። እንዴት እናንተ አሁን personally ከምን አገባኝ ወጥታችሁ እንዴት ይሄን ያህል አመት dedicate ሆናችሁ ምንድን ነው አሁን አንተ ምን ይመስላል? የብዙ ሰው ጥያቄው ጥሩ ነው። ጥያቄው ጥሩ ነው ግን እንደ እኔ ሆኜ መመለስ አንዳንዱ ቢያስቸግረኝ ግን አንድ እውነት ደግሞ መናገር እፈልጋለሁ። ህወሓት ክፉ እንዴት እንደሚገልጹ ህወሓት የሚባል የተሰራበት ቅመምና የሚረጨው ነገር ያያችሁት ነው። ምንም የሳይንስ ማረጋገጫ ላቦራቶሪ ምናምን መሄድ እኮ ዘጠና ሰባት ምርጫ ላይ አይታችሁታል። አዲስ አበባ ሁለት መቶ ወጣቶችን ገለው ባንክ ሊዘርፉ ነው የሚል እኮ ነው። ይህን ድርጅት ትረሱታላችሁ። ይህ ድርጅት ክፉ መሆኑን አውቄ ታገየዋለሁ። ይሄ ለራሴ credit ለመስጠት እኮ አይደለም። ይህ ድርጅት አገር እንደሚያጠፋ ተናግሬያለሁ አይደል? አጠፋለሁ ብሏል፣ እንመጣለን ብሏል። commitment ኡ የሚጀምረው ምን ታደርጋላቸው የሚጀምረው የዛን የካንሰር የነቀርሳ ቡድን እውነተኛ አስተሳሰብ ካወቀው ግልጽ ነው። አይምረንም። ለማስፈራራት እኮ አይደለም። የሚፈራም ድርጅት እኮ አይደለም። በፍጹም ፈሪ ስለሆነ ነው በመግደል የሚያምነው። ፈሪ እኮ ነው በሌሊት ዩኒፎርም ለብሶ አብሮ የሞተላቸውን ሰራዊት የሚያርዱ ሻቢያ ጠላቴ ነው ብሎ ድንበር ላይ ያሰማራውን ሰራዊት ያረደ እኮ ነው። አሁን ሻቢያ ገብቶ ምናምን የሚለን ስለዚህ የዚህ ክፉ ድርጅት ግቡን ስለማቀው እንዴት እንዴት ብለ ትተኛለ አደጋው ሴስ አድርገዋለሁ። ከማን በጣም ምን ያገባኝ የሚሉ ካሉ የሚለው ብልጥ በሰው ጅል በሰው ይማራል። ምንድ ነው ብልጥ በራሱ ጅል በራሱ ይማራል ነው ተረት አለ። ሌሎች ሀገሮች ፈርሰው አይተናል። ከሱ ካልተማርን በቃ ሌላውን በ social media እና በ international media የፈረሰ ሀገር እናያለን። ትንቢት እኮ አይደለም ተጀምሯል። ኢትዮጵያን ከስሯ እየቆፈሩ ለመናድ ተጀምሯል። በዚህ ውስጥ እውነት እንነጋገር። ሁላችንም እኮ አሁን እኔ አሜሪካ ነው የምኖረው፣ አንተ አሜሪካ ነው የምትኖረው፣ አብዛኞቻችን አሜሪካ ነው የምንኖረው። ስለዚህ የሆነ backup ምንም የማይደርስብን አገር ነው ያለ ነውና የሚል ስሜት ውስጥ ገብተን ከሆነ ተሳስተናል። ያች ሀገር አንድ ነገር ከሆነች በኋላ ከዛ በኋላ ያለውን ህመም አታውቁትም አታውቁትም የዘላለም ህመም ነው የሚገጥምን አሜሪካ መኖራችን አያድነንም ምክንያቱም አሜሪካ መኖር ለውት ለምናምን ሊሆን ይችላል እዚህ ውስጥ የምናጣውም ሰላም እና የምናጣውን ነገር በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ህዋት ተመልሶ ስልጣን ላይ ለመውጣት ያስባል እኔ ለአንድ ኢትዮጵያዊ አይደረግም በቃ አይደረግም። ደጋፊዎቹም አባሎቹም እንድታውቁት እንደ ዜጋ እስከ መጨረሻው እታገላለሁ። እኔ መተኮስ አልችልም፣ ተኩሻ አላቅም፣ ጠበንጃ አላቅም። ግን የዋትል አይሳካም። በምችለው ሁሉ ታገለዋል። ናምን ገብቷል፣ አለ ይሰማል፣ ይሰማል። ያው በቴክኒክ ምክንያት ነው ችግሩ ያጋጠመን። መስፍንና ታማኛው የተወሰነ ነገር ተናግረዋል ስለ አላማችሁ ምናምንና አንተ አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ዞሮ ዞሮ ብዙ ጊዜ አንተ ምን ትላለህ? ይሄ የህልውና አደጋ አለብን፣ ይሄ የህልውና አደጋ ነው ምናምን ትላለህ እና ይሄ የህልውና አደጋ ማለት ምን ማለት ነው? እና ይሰማላል? አዎ ይሰማል። የህልውና አደጋ ማለት ምን ማለት ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። ህልውና ማለት መኖር፣ ህላዌ፣ ህልውና existence፣ የመኖር በህይወት ውስጥ የሰው ልጅ የሚያስፈልገው መኖር exist ማድረግ ግን እንደ እንስሳም ይኖራል። ግን እንደ ሰው መኖር፣ እንደ ህዝብ መኖር፣ እንደ ሀገር መቀጠል፣ እንደ ህዝብ መቀጠል በነፃነት በክብር በባርነት በውርደት ሳይሆን ህልውና ስንል ሁለንተናዊ ነው። all inclusive ነው። ማንነታችን፣ ክብራችን፣ ነፃነታችን፣ አገራችን፣ ህዝባችን ይሄ መከበር መጠበቅ አስፈላጊውን ሁሉንም መስዋዕትነት መክፈል ስለሚያስፈልገው ነው። አሁን የደረስንበት ደረጃ ደግሞ የህልውና የነፃነት ጥያቄ ነው። ላለፉት 27 ዓመታት ለውጡ ከመምጣቱ በፊት በኢትዮጵያ ላይ እንደ መዥገር ተጣብቆ የኢትዮጵያን ሕዝብ ደም የጠጣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያንን የጨፈጨፈ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ሶማሌ፣ ጋምቤላ፣ አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያን ሀብት እንደ አጥንት የጋጠ ዘራፊ ዘረኛ የወያኔ ትህነግ ትግሬዎች ወራሪ ኃይል ምንድን ነው እየሆነ ያለው? በአፋር በአማራ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ፣ ወረራ እያካሄደ ነው። ነገ ደግሞ በደሴ በጎንደር በደብረ ታቦር፣ በባህር ዳር ተመሳሳይ ወረራ ሊካሄድ ይችላል። ሰሞኑን የሆነውን ብቻ ይዩት። ልክ እንደ ትላንቱ ያኔም ሲመጡ እኛ ጠባችን ከደርግ እንጂ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር አይደለም ብለው 27 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያን ደም በደም አረጓት። ከዛም ቅድም ስትነጋገሩ የነበረው በሰሜን እዝ ላይ የተካሄደው ጭፍጨፋ የትግራይን ህዝብ ሀያ ዓመት የጠበቀ ሰራዊት ላይ የተደረገው ግፍ አራዊታዊ ድርጊት አሁን ደግሞ ሰሞኑን በአፋር ንጹሐን ዜጎች ላይ ያደረጉት ጭፍጨፋ እችን ሁለት ቀን እንኳን በቆቦ ዳይሬክትሊ እዛ ካሉ ሰዎች በነገራችን ላይ እኔ ዛሬ ኢትዮጵያ ሆኜ ነው በዚህ ወደዚህ የገባሁት። እንደምታውቁት መረጃዎች ደርሰውኛል። ቆቦ ላይ በትራንስፖርት ንግድ የሚተዳደሩ ባጃጅ ያላቸውን አርባ ዘጠኝ ኢትዮጵያኖች ባጃጃቸውን ቀምተው ትልቅ ጭነት መኪና ወደ ትግራይ ወስደዋል። ከእነኚህ ውስጥ አስራ አምስቱ ሬዚስት አድርገው ነበር አንሰጥም ብለው፣ አስራ አምስቱንም ቆቦ ላይ ረሽኗል ወያኔ። ትላንት መርሳ ላይ ሰላሳ አንድ ንጹሐን ዜጎች የብልጽግና ደጋፊዎች ተብለው ተረሽነዋል። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። ስለ 27 ዓመቱ አይደለም ዛሬ እየሆነ ያለው ከአማራ ህዝብ ጋር ሂሳብ እናወራረዳለን ሲሉ ጄኖሳይድ እንፈጽማለን ነው። የሀያ ሰባት ዓመቱን ግፍ፣ ምዝበራ፣ ዘረፋ የአንድ ዘር የአንድ የትግሬዎች የትግራይን ህዝብ እንወክላለን የሚሉ ሁለንተና የበላይነት ለማስቀጠል ይሄ ሁሉ የተደረገው የሁሉ ጥፋት የሁሉ ጦርነት ትግራይ ውስጥ ይሄው ነው። አሁንም ያንን ለማስቀጠል ነው። ኢትዮጵያን ከቻሉ እንደገና ያንን ግፈኛ ዘረኛ የነቀርሳ ስርዓታቸው ሊተክሉ ከቻሉ ጻድቃን ብሏል፣ ጌታቸው ረዳ ብሏል። ካልቻሉ ደግሞ ኢትዮጵያን በታት ነው የትግራይ ሪፐብሊክን ለማቋቋሙ በእኛ ህልውና። ስለዚህ ቅድም ያልከው የጠየቀው ጥያቄ የህልውና ጥያቄ ነው ስንል ኢትዮጵያን ትግራይ republic ን ለመመስረት ኢትዮጵያን ማጥፋት ወይ ደግሞ ከቻሉ የትግራይ የነሱ በሽታ የዘረኝነት እኛ ወርቅንን እኛ ጀግናንን እኛ ከኢትዮጵያዊው ከሌላው የተለየንን የሚለውን የናዚ quasi Nazi እንደ Aryan race ሂትለር እንዳደረገው የዛ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው በሽተኞች ድውያን ስለሆኑ ይሄንን የበላይነት በኢትዮጵያ ላይ ጭነው በሁሉ መልኩ የኢትዮጵያን ሕዝብ ደም እየመጠጡ ሀብት እየጋጡ እየዘረፉ 30 ቢሊዮን ዶላር በ27 ዓመት እንደዘረፉ ይህን ለማስቀጠል ነው። ይህን ማስቀጠል ካልቻሉ ኢትዮጵያ መበታተን አለባት because ሁለቱ አንድ ላይ ሊሄዱ አይችሉም። በእኩልነት ሊኖሩ አይችሉም። የዶክተር አብይ አህመድ ጥፋት ምንድን ነው? በእኩልነት ኑሩን ያላቸው እነሱ ያንን ሊቀበሉ አይችሉም። የበላይ ናቸዋ፣ ወርቅ ናቸዋ፣ እነሱ ጀግኖች ናቸዋ። ሌላው ጨርቅ ነው፣ ሌላው ሽንታብ ነው፣ ሌላው ፈሪ ነው። ነቀርሳ የወያኔ ትግሬዎች በየእስር ቤቱ ይህን ነበር ቶርቸር ሲያደርጉ የሚሉት ህዝቡን፣ አማራውን፣ ኦሮሞውን ስለዚህ የህሉና ጥያቄ ነው ስንል ይሄ ነቀርሳ ትግሬ ይሄ ይታወቅልኝ የትግራይን ህዝብ በሙሉ ማለት አይደለም። ኢትዮጵያ የሆኑ ወያኔ የሚጠሉ የሚቃወሙ ትግራይ አሉ። ይሄ በሽታ ያለበት ነቀርሳ የምንለው ደዌ ያለበት የበታኝችነት ስሜት ያለበት ወርቅ ዘር ነኝ ብሎ በአደባባይ ከአርባ ስድስት ዓመት የሰበከ ወርቅ ዘር ነኝ የሚል እኔ ጀግና የተሻልኩ ነኝ የሚል በብዙ መቶ የሚቆጠር ይሄ ተደራጅቶ በጥላቻ በዘረኝነት የሰከረ ይሄ ኃይል ነው ኢትዮጵያን ሊወር እየመጣ ያለ። ይሄ ኃይል በሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ሰው ከውጭም ከውስጥም መደምሰስ ያለበት ነቀርሳው መነቀል ያለበት ከትግራይ ድንበር እንዳያልፍ እዛው እንዲገባ በመላው ኢትዮጵያ በአማራ፣ በአፋር አሁን እየተደረገ እንዳለው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ከትንሽ እነሱ እንደሚያደርጉት ከህፃናት እስከ ሽማግሌ ከቄስ እስከ ወጣት ተደራጅቶ ታጥቆ ይህንን ነቀርሳ ካልደመሰሰ እንጠፋለን። ህልውና ስንል እንጠፋለን። ተጨማሪ ጥያቄ ልጠይቅህና ከዛ ወደ ታማኝ ይሄዳለሁ። አሁን አንተ የምትለው ምንድን ነው? የህልውና ጥያቄ ማለት መንግስትን ያፈርሳሉ፣ አገር ያፈርሳሉ፣ አንዱን ዘር ይበቀላሉ። ስለዚህ ሀገራችን እንዲፈርስ አንፈልግም። ሁለተኛ የነጻነት ጥያቄ ማለት እስከዛሬ ሲያዋርዱን ሲገዙን ኖረዋል። ካሁን በኋላ አንዋረድም፣ አንሸማቀቅም፣ አንገዛም ማለት ነው። የነጻነት ጥያቄ ነው እሱ። አሁን እነሱ መተን እንግዛ ይላሉ። ካልተሳካላቸው ደግሞ አገር ይፍረስ ነው። ሁለት ነው አማራጫቸው። ሁለት ነው። ያንን ነው ማለት ነው አይደለም? የህልውና ጥያቄ ማለት ታዲያ ከዚህ ከዚህ አሁን በምን መንገድ ነው መውጣት የምንችለው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን እየተደረገ ያለው ትልቅ መነሳሳት አለ። ኢትዮጵያዊነት እየተጠናከረ ነው። ከዳር እስከ ዳር በየክልሉ በየአካባቢው፣ በኦሮሞም፣ በአማራም፣ በደቡብም በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ሰራዊቱን እየተቀላቀለ ነው። ስልጠናዎች እየተካሄዱ ነው። የተለያዩ ህዝባዊ ሰልፎች፣ ትዕይንቶች የሚያሳዩት ይሄ ነቀርሳ ኃይል ኢትዮጵያ ተመልሶ እንዳይመጣ የግብ ስርዓት እንዳይጭን mobilization እየተደረገ ነው። ይሄ ግን በቂ አይደለም። መንግስት የተጠናከረ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያካተተ national salvation ብሔራዊ ዘመቻ ብሔራዊ ሁሉን አቀፍ የሆነ ግብረ ኃይል ወይ ኮሚሽን አቋቁሞ እንደ አንድ ሰው ህዝቡን በሎጂስቲክስ፣ በወታደራዊ፣ በመረጃ፣ በ counter intelligence በየአካባቢው ሸማቂ ኃይል በማዘጋጀት ልዩ ኃይሉንና ሚሊሻውን በማጠናከር መከላከያውን በማጠናከር ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ይሄን ነቀርሳ ነቅሎ ደምስሶ እዚሁ በገባበት ለማስቀረት ብሎም በትግራይ ውስጥ ያለው በሙሉ capability ው እንዲደመሰስ አሁን በተወሰነ ደረጃ መንግስት እያደረገ ያለውን በከፍተኛ ደረጃ ህዝብ mobilize መደረግ አለበት። አደጋውን በሙሉ መረዳት አለበት። የቅስቀሳው የሚዲያው ስራ ትኩረት በዚህ ላይ መሆን አለበት። ትልቁ የወያኔ ጥንካሬ ቅድም ታማኝም ሲሄድበት እንዳዳመኩት በውሸት መፍታት ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይሄ አደጋ እቤት አያንኳኳም፣ እሳቱ አይመጣም፣ ውርደትና ባርነት እንደገና አይደርስም በሚል ካፍንጫቸው በላይ ባለማሰብ በ social media በሚዲያ የነሱን የስነ ልቦና ጦርነት ያስተጋባሉ። ይሄ እንዳይሆን ሚዲያዎች በሙሉ ትኩረታቸው ይሄንን ኃይል ማጋለጥ፣ የኢትዮጵያውያን ልቦና መገንባት፣ መንግስት፣ ህዝብ እና civil society የፖለቲካ ኃይሎች በጋራ ሆነው ህዝቡን ለማንቀሳቀስ የሚችሉበት መዋቅር መፍጠር አለባቸው። ምክንያቱም ያየነው ነገር በከፍተኛ ጥላቻና ዘረኝነት በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠር ኃይል አሰልፎና አደራጅቶ እየመጣ ነው ያለው። wave ነው እየመጣ ያለው። ያለምንም ርኅራኄ ህፃናትን እየማገደ ነው። በብዙ ቦታዎች ላይ ሴቶችን፣ ህፃናትን ይጠቀማል። ይህንን ኃይል ለመመከት ከዳር እስከ ዳር ህዝቡ መንቀሳቀስ አለበት። ይሄ ደግሞ የራሱ የቻለ የአገር አድን ትልቅ መዋቅር ያስፈልገዋል። በመንግስት ብቻ የሚሆን አይደለም። ህዝቡ ይሄንን own እንዲያደርገው ህዝባዊ የሆነ ትልቅ እንቅስቃሴ ከላይ እስከታች የተናበበ እንቅስቃሴ በየአካባቢው ህዝቡ empower የሚታጠቅበት፣ የሚደራጅበት፣ ራሱ የሚከላከልበት እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ስንዝር መሬት የወያኔ መግደያ መሬት በገባበት እያንዳንዱ ጉድባ፣ እያንዳንዱ ሸንተረር፣ እያንዳንዱ ከተማ፣ እያንዳንዱ ፈፋ፣ እያንዳንዱ በር ጥይት ወያኔ የሚለቀምበት እንዲሆን የአካፓብሊቲ በየክፍለ ሀገሩ በየከተማው መደራጀት አለበት። ይህን ለማድረግ መንግስት ብቻ ሳይሆን እንዳለ ሲቪል ሶሳይቲውን ፖለቲካ ኃይሎችን ያካተተ ሰፊ ግንባር አገር አድን ግንባር ያስፈልጋል። ለምን ይሄ በጥላቻ ብቻ ሳይሆን የምዕራባውያን የመረጃ ድጋፍ ያለው የግብፅና የሱዳን ድጋፍ ያለው ስለሆነ አደጋው ከፍተኛ ይሰማል። አይደለም ይሰማሃል? እኔ ይሰማኛል። ስለ መንግስትና ስለ ዶክተር አብይ ስላነሳ አንድ ጥያቄ አለኝ። እንደሚታወቀው ዶክተር አብይ ብዙ ደጋፊ አለው። የሚቃወሙትም ሰዎች አሉ እና ይሄ ሰው አደገኛ ነው ማለት አምባገነን ሊሆንብን ይችላል ወይም ለራሱ ዘር የሚያዳላ ሰው ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ወይም አገሩን የመምራት ችሎታ የለውም ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። አሁን ያንን ትተነውኛ ማድረግ ያለብን ይሄንንም የሚስተካከለውን እናስተካክላለን። ምንተውም እንተውና ዋናው አገራችን ይሄዳል። እነዛኞቹ አገራችንን ስለሚያፈርሱና ስለሚያጠፉን ነው ምርጫው ያለው። የእናንተ መልክ I think እንደዛ ነው። የመንግስት ቅሬታን ቢኖር ምንም ቢኖር እሱን ትተን ወደ ዋናው ነገር ንግባ። እዚህ ላይ እኔ ልግባ። ምናልባት ከመሄድ በፊት ይህን ተውት፣ በቃ ተው ነው ይባላል። ግን አሁን በጦርነቱ ደግሞ አለ። በጦርነቱ አንዳንድ ሰው ምንድን ነው እያደረጉ ያለው? እኛ እኮ ትክክለኛ መረጃ የለንም፣ ግራ እየተጋባን ነው፣ ምንድን ነው የሚሆነው ይላል። በዚህን ጊዜ ተባበረኝ ስትለው ያ እንድትተባበረው የሚፈልገው ሰው ምን እየሆነ እንደሆነ ሙሉ መረጃ መስጠት የለበትም ወይ? እሺ፣ እዚህ ላይ ጥያቄዎቹ ጥሩ ናቸው። እዚህ አሁን ተሰባስበን ያለነው እኮ አቶ ናምንም በአጋጣሚ አንድ እንግዳ ብቻ ነው አሁን ያልተገኘው። አቶ መስፍንም እኔም የተለያየ ጎራ ይቆምንናል። ምናልባት ሰው ምናልባት ምናልባት የለውጡ የመጣ ሰሞን የነበረን ሁኔታ አይቶ ጨፍልቆ ሊሆን ይችላል። እሱ ችግር አይደለም። እዚህ ይህን ማስታወቂያ ስንሰራና በዚህ ሰዓት በዚህ ሰዓት ይሄ ፕሮግራም የሚተላለፈው አንድ ላይ ሊያወሩ የማይችሉ የሚዲያ ተቋማት እያስተላለፉት ነው። ይሄ የሆነ እኮ ከምንም በላይ አገር ብለው ስለተነሱ ነው እንጂ አንዱ ከአንዱ ጋር አይነጋገርም። እኛ ስንሰባሰብ እና ይሄ እኛን አሳይመንት ከመቀበላችን በፊት የተሰባሰበው ትልቁ ኃይል አይነጋገርም። የመጀመሪያ ያደረገው ያ ሁሉ አገር ሲኖር ነው። በኋላ እንነጋገር፣ ቦታ እንስጠው በሚል እንጂ ጥያቄ የለም ማለት አለ። እንኳን በእኛ አይደለም እኮ ትራምፕና ባይደን ለውድድር ቀርበው ትራምፕን የመረጠ እኮ ስንት ሚሊዮን ህዝብ ነው። ስለዚህ መንግስትን የሚደግፋለ ማይደግፋለ መንግስት ላይ ሁላችንም ጥያቄ ያለን እኮ ግን አሁን የመንግስት ጠላፊ አደለንም እኛ አሁን አሁን መንግስትን ጥለን አገር ብትንትን እንዲል አንፈቅድም። ከዛ መልስ ግን የምንጠይቃቸው በቂ ከበቂ በላይ ጥያቄዎች አሉን። መነጋገሪያው ሰዓት ግን አሁን በሱ ጉዳይ ሳይሆን እንዴት እንኑር፣ እንዴት እንዳን፣ እንዴት እንቀጥል የሚለው ነው። ሌላው አብሮ መታሰብ ያለበት ህብረተሰቡ ማወቅ ያለበት ካስፈለገ ዩቲዩብ ላይ ገብቶ ሰው ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ማየት ይችላል። ፌዴራሊዝም የሚል የሰራ ነው ዶክሜንተሪ አለ ኢሳት ውስጥ ዘጠና ስምንት በመቶ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አመራር የያዘው ህዋት ነው። ደህንነቱ ሙሉ በሙሉ ህዋት ይዞት ነበር። እንግዲህ ይህን እዛ ገብቶ ማየት ይቻላል። ያን ስንልና በስም በማዕረግ በትምህርት ቤት በምን ስናቀርብ ጸረ ትግሬ እየተባለ ነው የተጫወብን አይደለ? አዎ። ዛሬ ያ ኃይል ነቅሎ ሄዶ ጠላቶ ነው የመጣው። አሁን ማንን በለው ያኔ ትግሬ እንዳትሉት ነው የተባለ ነው። አሁን ማንን በለው አሁን ተመልሶ military ልብሱን አውልቆ አንሶላ አንገቱ ላይ አድርጎ ተመልሶ መጣ። so ሰራዊቱን ለ30 ዓመት የራሳቸው ብቻ አድርገው ቆይተው ነቅለው ሲወጡ መዋቅራዊ ችግር ተፈጥሯል። የአመራር ክፍተት ተፈጥሯል። ምክንያቱም ሌሎች ብሔረሰቦች በዛ ውስጥ እንዳይኖሩ ተደርገዋል። በፕላን ጄኔራል ከ1983 እስከ 19 አስር ወይም አስራ አንድ መጨረሻ ድረስ እኮ የአማራ ወይም የኦሮሞ ጀኔራል ለማግኘት በላብራቶሪ ካልሆነ ፈልጋ አታገኝም እኮ so አሁን ጦርነት ሲጀመር ምን ሲል ያ ባዶ የነበረው ቦታ የፈጠረው ችግር ነው። ሌሎች ኢትዮጵያን በአመራር ላይ እንዳይሆኑ ከታች እስከ ላይ ተዋቅረው ይዘው ስለነበር ነው። ማይካድራ ምንድን የሆነው? አንድ ዩኒፎርም፣ አንድ መሀላ መለው ገብተው እነሱ ናቸው የገደሏቸው። ሰሜን ዝን እኮ አንድ ዩኒፎርም ለብሰው አብረው የተኙ ጓዶቻቸውን ነው ይዘ ስለዚህ አሁን የሚታይ እዚህም እዛም እዛም ምዛም ችግር ወንድሜ ህወሀት ተደምስሶ በኢትዮጵያ ውስጥ ክና የሚቀጥል የዘራው በሽታ አለ። ይሄ እኮ ኮሮና በሶስት ዓመት እኮ በሁለት ዓመት ውስጥ at least ክትባት ተገኝቶለታል። ይሄ መርዘኛ ከሀዲ የውሸት ፈጣሪ መገለጫ ቋንቋ የሌለው ህወሓት ገና ብዙ መርዝ ተክሎብናል። እሱም እያንዳንዱ ልክ መስክ እንደምናደርገው ከህዋት አስተሳሰብ ካልወጣን ገና ረጅም ፈተና አለብን። ስለዚህ አሁን የምትላቸው ጥያቄዎች የሁላችንም ጥያቄዎች ናቸው። እዚህ ጋር ተኩስ ተጀመረ ተብሎ እዚህ ጋር ከተማ ተለቀቀ ሲባል ትሰማለህ እና ይሄ ሴራ ሴራ ተጀምሮ ሆን ብለው ነው። እኔ የ1983 ዓመተ ምህረት ህወሓት ከመግባቱ በፊት የሰራ ነውን ፕሮግራም ማሳየት ይችላለሁ። ተመሳሳይ ስትራቴጂ እየተጠቀሙ ነው። ያዝ ነው ያዝ ነው ያዝ ነው ከተማውን በዚህ መጣም እያሉ ህዝብ ማደናበር። ይሄን ካልነቃን ሰላሳ ዓመት አሳይተውን ሄደው ረስተን እንደገና ለማወቅ የምንጠር ከሆነ ነው። ስለዚህ የምናያቸው ስተቶች አሉ። ሚሊተሪ በሚሊተሪ ሳይንስ ነው የሚመራው። አየ ህወሓት በሚዋጋበት ዘመን ፌስቡክ አልነበረም። ስለዚህ ችግር አልነበር አሁን የምናገኘውን የፌስቡክ ዜና ተቀብለን ዜናውን በማስፋፋት ውሸቱን በማጋነን ራሳችን እንዳንጎዳ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ችግር የለም እያልኩ አይደለም ህወሀት መስርቶት የሄደው ድርጅት ነው ብልጽግና የሆነው ዛሬም ህወሀትን የሚናፍቁ ብልጽግና ውስጥ አሉ እኮ አገር ይዳን ነው መጀመሪያ እንጂ ብዙ ጥያቄ እኮ አለን። ግን አሁን እሱ የምንነጋገርበት ለጀሮ የለንም ነው። ሌላው አሁን እዚህ ለሚያውን ህወሀቶችም ወይ ህወሀት ደጋፊዎች እያለቀስን እኮ አይደለም፣ እየተነጫነጭንም አይደለም። እያልን ያለ ነው ድፍረታችሁ ሞራል የሚባለው ነገር መልሳችሁ የኢትዮጵያን ህዝብ ባይናችሁ ለማየት ማሰባችሁ መግዛት ኳርላ ለማየት ማመኘታችሁ ስለገረመ መልካም እድል። ከአንተ ጋር ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እኔ ጀነራል ዋሲሁን የሚባሉ ጓደኛ ነበሩኝ። በደርግ ጊዜ ሄደዋል። በአንደኛው በዚህ ጥይት በጭንቅላታቸው ገብቷል። የቀበሌ ቤት ነው የሚኖሩት። በቃ ምንም የሌላቸው በቃ ሀገር የሚወዱ ሰው ናቸው። ከዛ ሲሸነፉ አገር ሸጠው ጉቦ ተቀብለው ተባለ። እና ሰው በጣም ነበር የሚከፋቸው። አንድ ጊዜ ለፕሮፌሰር አስራት ነገርኳቸው ያሉ ታሪክ አለ። እኔ ልጅነቴን የሰጠሁበትን ህይወቴን የሰጠሁበትን ደሜን ያፈሰስኩበትን ሀገር እንዴት ሸቀባላለሁ? አንዳንድ ጊዜ ገባ እንዲህ አይነት አላስፈላጊ ወሬዎች እነሱ የሚዋጋውን እነሱ የሚፈጥሩት ነው። እነሱ ይሄንን ነው ሌላ ሰው መጠንቀቅ ነው። ይሄንን ነው ማህበረሰቡ እንደ ዜጋ ኃላፊነት ሲወስድ እኮ ማጣራት፣ መመርመር፣ መጠየቅ ከማሰራጨቱ ይሄ የተፈጠሩ ህወሓትን በምን ልግለጽላችሁ? ይሄው ነው እኮ ተፈጥሯቸው። በነገራችን ላይ በቀበሌ ቤት ነው የሚኖሩት አልከኝ። የኢትዮጵያ ጀኔራሎች በአብዛኛው ቤት የላቸው አዎ ጻድቃን ህዋት ሲከፈል ሲባረር ዩኒቨርሲቲ ተምሮ ምን ብሎ የራያ ፋብሪካ ባለቤት ነው የሆነው። ይህን ስርዓት ነው መልስ እያሉን ያሉት እኮ። ማሰብ፣ መመርመር፣ መጠየቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ I think እየጨረስን ነው። ምናልባት ተስፋ ይሰማል። ይሰማኛል። okay አይ አንድ መሄድ ስላለብኝ ምክንያቱም በጣም ይሄ ነገር ስሜትን የሚነካ ነገር ነው። ስሜትን የሚቀሰቅስ ነገር ነው። የሚያናድድም ነገር ነው። እኔ ሁኔ ታማኝም የኔም የነአምንም የሌሎቻችንም emotion reasonable ምክንያታዊ ነው። አሁን ምንድነው መሰለህ ቅዱስ ጳውሎስ አይ ከመሄድ በፊት ይችን ነገር ልናገርና አንትልም ምን እናድርግ የሚለው ነገር ላይ አተኩረን ምክንያቱም አሁን ከህብረተሰቡ እየመጡልኝ ያሉ comment ኦች አሉ ምንድን ነው የምናደርገው? እሺ አሁን ነገራችሁን። ህወሓት ካንሰር ነው አላችሁን። ህወሓት ሀገር አጥፊ ነው አላችሁን። የህልውና ስጋት አለብን አላችሁን። አሁን ምን እናደርግ ወደሚለው ነገር ነው እንትን። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገሮች ማውራት እንችላለን like for uh, የሀያ ሰባት ዓመቱንም የአርባ ሰባት ዓመቱንም እና ዋናው ነገር እኛ የእኛ ስብስብ በሚቀጥሉት በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ውስጥ uh, ስብሰባዎች እናካሄዳለን፣ ውይይቶች እናካሄዳለን፣ እቅዶቻችንን ይፋ እናደርጋለን። contact ኦችን እናስቀምጣለን። ታማኝ አለ፣ ሌላም የኢሜይልም የጂሜልም አካውንት አለ፣ ሌላም የስልክ ቁጥርም እናስቀምጣለን። በዛ በኩል ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች እኛን አግኙ። ሁለተኛ ቅድም ለመዘርዘር የሞከርኩት አለ። ለምሳሌ ገንዘብ ማሰባሰቡን የተጀመሩ ጥረቶች ካሉ ይቀጥሉ። ወደ አንድ ቋት የማምጣቱን ነገር ላይ እናስብበት። የ material ማሰባሰቡን ለቁስለኞች የሚሆን ለሌላም ነገር የሚሆን ማሰባሰቡንም እንደዚሁ ጀምሩት። ይሄ ሌላ ነገር እስኪ በዚህ በኩል አድርጉ እስኪባል ድረስ አጠብቁ፣ ጀምሩት፣ አድርጉት። በ local ሚዲያ የተደራጀ ስራ መስራት። አሁን ቅድም ታማኝ ሲገልጸው ነበር። ህወሓት የሚገርመኝ ነገር እኔ ዝም ብዬ አየዋለሁ፣ የእነሱን follow አደርጋለሁ እና ልክ ኦርኬስትራ ይመስላል አንድ ነገር ሲሰሩ የተቀናጀ በቃ ልክ የሆነ አንድ ኦርኬስትራ እንትና ላይ ይሄ የሚያቀናጀው ዲሪጀንት ይባላል እዚህ በዶችኛ። ኦርኬስትራ ይመስላል የሚሰሩት ስራ የተቀናጀ effective የሆነ ስራ ነው እየሰራ በእኛ በኩል ያለው ስራ ምንድን ነው በጣም የተበታተነ ግማሹ conspiracy ተነትናል፣ ግማሹ አንዳንዴ የጠላትንም መረጃ አምጥቶ እዛ ላይ የሚዘረግፋል እና የተቀናጀ ስራ መስራት ነው። ሌላው ዓለም አቀፍ ህብረተሰቡ ላይ የሚሰራው ስራ ላይ ይሄ more professional የሆነ ዝም ብሎ ማንም የምታይገበት ነገር አይደለም እና የሆነ ስራ የሚጠይቅ ስለሆነ የተጀመረ ጥረት አለ። ምን ምናልባት ከዚህ በኋላ ያብራረዋል የጀመሩ ጥረት ስላለ ማለት ነው። እሱ ላይ እንዲሰራ ማለት ነው። ዋናው ነገር እዚህ ጋር stress ማድረግ የምፈልገው እኛ የተሰባሰብ ነው አገራችንን ሊያጠፋ ህዝባችንን ሊያዋርድ በባርነት ድጋሚ ሊገዛ የመጣ አጥፊ ኃይል አለ። ይህንን ኃይል በተመለከተ ከብዙ ኢትዮጵያውያን ጋር ከዚህ ቀደም የተለየ ፖለቲካ አመለካከት ካለን ሰዎች ወገኖቻችን ጋር ተመሳሳይ አመለካከት አለ። እኔ አሁን ያለው መንግስት ላይ በተለይ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ በእስክንድር ነጋ ጉዳይ ላይ የራሴ የሆነ reservation አለ። አሁንም ጥሪ የማደርገው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር አንደኛው መፍቻው መንገድ እንደነዚህ አይነት ንጹሐን ሰዎችን በመፍታት ነው። ነገር ግን በሀገር ጉዳይ ላይ ስንሰባሰብ ኢትዮጵያ አሁን ከገጠማት ችግር አኳያ አንድ እንትናችን allied ማድረግ አለበት። አንድ ምሳሌ ልጥቀስ። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ የመጨረሻ የናዚ ጀርመን እንትን የተሸነፈው በምንድን ነው ሲባል የሊበራሉ ዓለምና ይሄ የ allied force የሚባለውና የራሻ ኃይል ተባብረው ነው ናዚ ጀርመንን ያሸነፉት። እነዚህ ሰዎች በ ideology ም በአመለካከትም በምንም ሊጠፋፉ የሚፈላለጉ ኃይሎች ናቸው። ነገር ግን በአንድ ፍላጎታቸው ተመሳሳይ ሆነ። አንድ ተመሳሳይ ጠላት ገጠማቸው። ያ ተመሳሳይ ናዚ ጀርመኒ ነው። አሁን እኛ ሚቶ ገጠመን ተመሳሳይ ጠላት ወያኔ ነው። አመለካከት ምናልባት በኋላ እንደርስበታል። አደገኛ ጠላት ከማጥፋት አኳያ አላይድ መተባበር አለብን። ይሄ በጣም ታሪካዊ ምሳሌ ነውና ምክንያቱም መስፍን አንዱ ትሰማኛለህ? እሰማለሁ። ይሆናለህ በቃ አሁን ወያኔ ያደረገው ነገር ገብቶናል። የሚመጣብንም አደጋ ታይቶናል። መተባበርም ያስፈልጋል። ስለዚህ ገንዘብ ማዋጣት ካላችሁ ላዋጣ ወይም ድርጅቶቹ እንሰባሰብ ካሉ እንሰባሰብ ብሎ ጥያቄ ቢመጣ እንዴት ነው ልታደርጉ ያሰባችሁት? እሱን ብቻ ነገራቸው የመጨረሻ ስለሆነ እኔ ባጭሩ ጨምራለሁ። ከመስፍን ቀጥ ምንድን ነው መሰለህ አሁን እኛ kind of coordinating center ይህንን ነገር የሚያስተባብር አካል ነው እየፈጠረ ያለ። ሌሎች የጀመሩ አካሎች ካሉ ይገናኙ፣ እንገናኝና እንዴት ነው ይሄን ነገር እነሱም እያደረጉ ያሉትን ጥረት እኛም የጀመርነውን ጥረት የምናቀናጀው። አሁን ጉልበት አሁን ቅድም ተናግሬዋለሁ። ጉልበት እየባከነ ነው፣ ገንዘብ እየባከነ ነው የ resource እየባከነ ነው፣ ብዙ ነገር እየባከነ ነው። በዚህ ሁኔታ ገጠመን ትልቅ ፈተና አኳያ እንትኑ ምንም እንትን የምናደርገው ነገር የለም። ስለዚህ ያለንን አቅም ወደ አንድ እናምጣው። ለወገኖቻችን የምንደርሰው በዚህ መንገድ ነው። እኔ just እዚህም ሀገር እኮ ያው መዋጮ ይዋጣል። በዚህ ምል የት እንዲሄድ አላቅም ያው ለኢትዮጵያ ለወገኖች ተብሎ ይዋጣል። ግን እንደዛ ነገር መሆን የለበትም መሆን የለበትም። ስንት ነው እነሱ ያዋጡት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የህወሓት ደጋፊዎች ስንትን ያዋጡ ስንት ነው በጣም እናንተ ታውቁታላችሁ። እነሱ እንኳን ብር አላቸው፣ ግን ከእነሱ ደግሞ ወደ ሶስት አራት እጥፍ የሚበልጥ ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ አለ፣ አገሩን የሚወድ ዲያስፖራ አለ። ትንሽ ነገር ቢያወጣ ብዙ ነገር ያደርጋል። ሌላው በነገራችን ላይ ጋር ሳልገልጸው ማለት የምፈልገው ነገር ሌላው የ remittance ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ላይ በነገራችን ላይ ምዕራባውያኖቹም ሌሎቹም ኃይላት የ economic sabotage ም ይኖራል። አሁን አንዳንድ እንትኖች ምልክቶችን እያየ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን አንደኛው መታደጊያው መንገድ ብዙ መንገዶች አሉ እያሉ መታደጊያው መንገድ remittance ን በመላክ የኢትዮጵያን የ foreign currency እጥረት ለመከላከል መስራት ነው። ይሄን ነገር ሌሎች ሀገሮች ዚምባብዌ ላይ፣ ቬኔዙዌላ ላይ አድርገውታል። የቬኔዙዌላ በዶንያ ሙሉ ብር ይዘህ ሄደ ነው አንድ ዳቦ የምትገዛው እና የዛ አይነት inflation ይሄ የሆነ man-made inflation artificial inflation የመፍጠር ኢኮኖሚውን sabotage የማድረግ ነገርም አለ እና በሁሉም ቅድም ያልኩት ነገር ነው። አሁን የተከፈተብን ጦርነት በሁሉም አቅጣጫ ነው። ይሄን ለመከላከል ብዙ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ዋናው ነገር contact አሉ አግኙ። እኛ ለመስራት ፈቃደኛ ነን። ማንም ኢትዮጵያን አድናለሁ ከሚል ጋር አብረን ለመስራት ፈቃደኞች ነን። ይሄን ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔ የምገልጸው ምንድን ነው እንሰባሰባለን፣ ሌሎቹንም እናሰባስባለን ብለን ስንመጣ ቅድም የተናገርኩት የአንድነት መንፈስና በተለይም ወደ መዋቅር እንድናመጣው ነው። በተለያየ ቦታ እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄን የመሰብሰብ ስራ ነው፣ እሱ እየተሰራ ነው። አሁን እኛ ይህን መልክ ለማድረስ መጣን እንጂ ቀጣዮቹ እርምጃዎች እንግዲህ ጦርነት እየተካሄደ ነው። የሚያሳዝነው እኮ ትንሽ እንኳን የእረፍት ጊዜ እኳ አልሰጠም ለህዝቡ። ትንሽ ጊዜ መተንፈስ እንኳን አልቻለም። ሰላሳ ዓመት የቀጠቀጠው እንደገና ጦርነት ጥሎ አምቶ ልጆቹን እንደዚህ ያደርጋል እና ይሄ ሲደረግ ትምህርት ቤት ይዘጋል። ህፃናት እናቶች ምግብ፣ መጠለያ የሚፈናቀለውን አስበው። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ግንባር ላይ የሚሞቱ የሚቆስሉ አካለ ጎደሉ የሚሆኑ አሉ። እኛ ምን ማድረግ እንችላለን ነው? በህክምናው በኩል የህክምና ባለሙያዎች በፈቃደኝነት የሚዘምቱ አሉ፣ የጠየቁ አሉ። የህክምና እቃ አሰባስበው መላክ የሚፈልጉ አሉ። ገንዘብ አሰባስበው በአግባቡ በህግ እንዲደርስ የሚፈልጉ አሉ። ይሄ ሁሉ ቀጣይ ስራዎች ነው። እነዚህ ደግሞ በሚቀጥሉት ሶስት አራት አምስት ስድስት ቀናት በተለያየ ሚዲያዎች እየቀረቡ ያስረዳሉ። የት ጋ ማ እንዴት እንደሚገናኝ ይገለጻል። ይሄ የመጀመሪያው ቀን ስለሆነ ነው። በሌላ በኩል ቅድም እንዳልኩት ይሄ ማስታወቂያ ዛሬ የምናደርገው ውይይት ሲወጣ በድረገጻቸው ወይም በፌስቡካቸው ወይም በዩቲባቸው የሚያስተላልፉ የተለያዩ የሚዲያ ሰዎች አሉ። ፖስተራቸው ሎጓቸው ሲወጣ ብዙ ጥያቄ መጥቷል። እንዴት ከሌ እንዴት ይሄኛው እንዴት ያኛው የሚል የዛች አገር ዜጎች ናቸው በሙሉ። የአካሄዳችን ችግር even አሁን ባለው ሁኔታ ባያስማማን እንኳን እንድንስማማ tone ኣችንን፣ አቅጣጫችንን፣ መንገዳችንን አስተካክለን እንደ ዜጋ መሰባሰብ አለብን። በተለይ ሚዲያ ይዛችሁ ለኢትዮጵያ በሚጠቅም መልኩ ምክንያቱም ለእኔ በመነሻ ሀሳባችሁ አንድ ጥርጥር የለኝም ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ መንገድ እንመራታለን ብላችሁ ነው ለኢትዮጵያ በጎ ሀሳባችሁ ነው እና የተነሳችሁት ከኔ ሀሳብ ስለተለያችሁ እኔ ጠላት አላረግም ሌሎቻችንም እንደዚህ ነው የምናምነው አሁን ባለን ሁኔታ በደንብ ከኔ በላይ ፖለቲካ ይገባቸዋል አደጋው በደንብ ይገባቸዋል ዛሬ እናንተም እስቲ የዛሬውን ማታ የስክነት ጊዜ አድርጋችሁ ውሰዱና ምን እናድርግ፣ ይህን አደጋ እንዴት እንቀልብሰው የሚለውን ለእናንተም ኃላፊነት ምን እናርግ እናንተም በተለያየ አጋጣሚ ብዙ ተከታይ ያላችሁ የ social media ያላችሁ ፖለቲካ የማታወሩ በ social በማህበራዊ ጉዳይ በወንድና ሴት ግንኙነት በተለያየ የምትናገሩ ሁሉ ይህ ሁሉ የምናደርገው የእናንተም የእኔም እናትና አባቶች የሚኖሩባት ሀገር ነች። የሁለቱን መከራ አንፈልግም። ሁላችን ምን እናድርግ? አብሩ፣ እናንተም አንድ ላይ ቁሙ እንጂ እኛ ኢትዮጵያ የምትባል ሰፊ ሀገር ብዙ ቋንቋ የሚነገርባት ብዙ ባህል ያላት ብሔር ብሔረሰቦች ያላት ኢትዮጵያ አብረን መኖር እንችላለን የሚል ሀሳብ ይዘን እነሱ የእኛ ሽከር ካልሆናችሁ ከትግራይ ስር ካልተረገጣችሁ ብለው ታጥቀው ሲመጡ ይህን የፍቅር ሀሳብ ረግጠው ሲመጡ ፖለቲከኛ አደለውም ልትሉ ነው? አይመለከተኝ ልትሉ አብሩ ኑ እንነጋገር፣ ኑ አብረን እንምከር። ፍርሃት አይደለም። ጊዜው ግን አንድ እንድንሆን አስገድዶናል። ስለዚህ የመሰባሰባችን ዋና ምክንያት እንደ ሀገር አብረን እንድንቆም ነው። ምን ምን ልናደረግ እንችላለን? በተከታታይ ይገለጻል። እየሰራችሁ ያላችሁ በሙሉ ስራችሁን አጠንክራችሁ በፈንድሬዚንግም ከሆነ በሌላም ነገር ከሆነ እያደረጋችሁ ያላችሁትን ነገር ቀጥላችሁ አንድ ላይ መተን ግን እንዴት እናደርግ? አንድ መስመር፣ አንድ ቋት፣ አንድ ሀሳብ፣ አንድ መንፈስ እንዲኖረን ምን እናደርግ የሚለው እንድንመክር በሚቀጥሉ ሶስት ቀናት በሚወጣው ማስታወቂያ በሚደርሳችሁ ተሰባስበን መክረን አቅጣጫ መያዝ አለብን። ፈታኝ ወቅት ላይ ነው ያለን። ደግሜ ተናግረዋለሁ ህወሓት ለሁለት ሲከፈል ተዋርደው በአደባባይ በፍርድ ቤት ተዋርደው በሁሉ ነገር አዋርዶ የጣላቸው ጻድቃን ተወልደ፣ ሰዬ፣ ሌሎች አብረው ኢትዮጵያ እስክትፈርስ ሲኦል ድረስ እንሄዳለን ብለዋቸዋል። ያለው ብለዋል፣ አይታቸዋል ሰምታችኋል። ምላሹ የኔ እናንተ ልዩነት እዛ የሚያደርስ ነው ወይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ትልቅ ሀገር ለዘላለም ብዙ ታሪክ ያስመዘገበች ሀገር አሁን በሰራ ነው የፖለቲካ መዋቅር ባንስማማ ስትፈርስ እኔ እናንተ በፈጠርነው ጥቂት የፖለቲካ ልዩነት ለሀገራችን መፍረስ ምክንያት እንሆናለን ወይንስ አብረን ቆመን እናሳያቸዋለን ፍቅር ምን እንደሆነ አንድነት ምን እንደሆነ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች ይህን ማሳየት ስንችል ነው እና ፈተናው የቤት ስራው ጥያቄው ለሁላችን ቀርቧል። እንደ ዜጋ ምን እናድርግ? ተሰባሰብ። ከተቀያየምከው በፖለቲካ እምነት ምንም ምንም ነገ መልሰ ልዩነቱን ማስፋት ትችላለ አገርህን ግን መልሰ ልታገኛት አትችልም ዛሬ ሁላችሁም በፖለቲካ ምክንያት ያኮረፋችሁ እንትናን ሲደግፍ አየሁት እንትን ሲያደርግ አየሁት ብላችሁ የተለያችሁትን ደውሉና ተነጋገሩ። ሀገር ፈልጋናለች። ያደላቸውማ ዩኒፎርም ለብሰው ሀገር ትፈልጋለች ሲባሉ ወደ ማሰልጣኛና ግንባር ይሄዳሉ። እኛ ለመነጋገር ይቅር ተባብለን ወደፊት ለመራመድ ዛሬ እድል ተሰጥቶናል። እናደርገዋለን ወይ? ፈተና ይሆላችን ነው። ጨርሻለሁ። አሁን አንተ ለማለት ባጭሩ የፈለገው የሚመስለኝ እኛ አገራችን ልትፈርስ ነው። አገራችን እንደ ሀገር እንድትቆይልን እንፈልጋለን። ሁለተኛ በባርነት መገዛት አንፈልግም፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንፈልጋለን። አገራችን ትኑር፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይምጣልን። ይሄን ነው እኛ የምናደርገውና ከአደጋ እንታደግ ነው ዋናው ሀሳብ። ይሄ ሆኖ እያለ በትንሽ በትልቁ በእንትና ሚዲያ በእንትና ሚዲያ በህፃን ልጅ ጨዋታ መቀላለድ አያስፈልግም። serious የሆነ ነገር ነው ምትለው ስለ እንደዚህ አሁን ስለ አንድነቱ ሲጨመር ለምሳሌ የትግራይ ህዝብ አላል የትግራይ ህዝብ በዚህ ትብብር ውስጥ መግባት አለበት እንዴ? ይህን እኮ የፈጠረው ህወሓት ነው። የተለየ ህዝብ፣ ጀግና ህዝብ፣ ወርቅ ህዝብ እንዲሆን ህዝብ በአማራ የተገዛ አማራ እንዲያደረገ እያለ የፈጠረው እሱ ነው፣ እኛ አይደለንም እኮ። አሁንም track record የነሱም ይሄን የተቃወምነውም ሰዎች ይታይ። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ተነጥሎ አይኖርም፣ ከኢትዮጵያ ውጭ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ነው ስንል ኖረናል። እንኳን ሌላ ስለ ራስ መናገር ቢያስጠላም ጦርነቱ እንደተጀመረ ቢያንስ ለተቸገሩ እናቶች ውሃና ዳቦ እና ቅርብ ኢትዮጵያ ስለምን የተደረገውን ዘመቻ ታስታውሳላችሁ። ከጠላታችን እጅ አንቀበልም። እኔ ጠላት መሆን ይችላሉ it's okay ግን ውሃ ማቅረብ የከለከሉን ሰዎች ናቸው። ውጭ እየኖሩ ነው እነሱ ከፍሪጅና ከውጭ መርጠው እየጠጡ ውሃ እናቅርብ ስላል፣ ዘይት እናቅርብ ስላል፣ ዳቦ እናቅርብ ስላል እኛ አደለንም ለትግራይ ጠላት የሆነ ህወሓት እንጂ እኛ አደለንም ምን አደረገ? ምን አደረግን? yes ያለ አግባብ የትግራይ elite ተሰባስቦ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኤታማዦር ሹም ምናምን አገሪቷ እንዲህ አድርገው ሰላሳ ዓመት እያለቀስን እንገዛ ኧረ ተው አላለም። ያላለ ህዝብ አለ። ያ ሁሉ ትተን በፍቅር እንኑር ስንል መልሶ የትግራይ ጠላት እንዴት ነው? እንደ እኛም እኮ እንደ ሰው ይመስብ ይህንን ይሄ politically correctness ኡ ሁሉ እኮ ምንተውበት ጊዜ አለ። መታወቅ አለበት። ትግራይ ህዝብ የሚያተርፈው የሚደላው በኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ይሄ መታወቅ አለበት። የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው ሁሉም የሚድነው ኢትዮጵያዊ ሲሆን በኢትዮጵያ ካርታ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የራሱ የሆነ ፈጥሮ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ተሰባብነ ስንሆን አንዱን ህዝብ ጠላት አንዱንን ወዳጅ አድርገን የትም አንደርስም። okay? አብሮ መታየት አለበት። ኧረ ቆይ ቆይ እንዶ ትንሽ እድል ስጠኝ፣ <laughs> ትንሽ እድል ስጠኝ። ደርግ ሀውዜን ላይ ጭፍጨፍ አካሂደዋል። ይሄ ኢንተርኔት፣ ዩቱብ፣ ሴኔን፣ አልጀዚራ ወይም ቢቢሲ ሌሎች አልዘገቡትም። መደረጉን ኋ ነግሮናል። ሁሉም ኢትዮጵያ ያዝኗል፣ ተናዷል። በዛ ጊዜ ግን አቅም አልነበረው። በዚህ ዘመን የሁሉ መገናኛ ባለበት ማይካድራን የሚያወግዝ ሰው እንዴት ይጠፋል? ከትግራይ ውስጥ አንድ ሰው በእነሱ side ያለው ወሬ ስምንት ወር በዛን ጊዜ በኤርትራ ቢሆን በሰራዊቱ ብዙ ሰው ተገሏል፣ ተደፍቷል፣ ተዘርፏል። በዛን ጊዜ እንዴት ይሄንን ነገር የሚያወራልን አጣን የሚሉም ሰዎች እንዳሉ ታውቃል። በዛኛው ወገን ማለት ነው። ማለት እንዴት የሚያወሩ እኔን አሁን ብትጠይቀኝ እንደ ሀውዜን አይነት logic ነው። አሁን ሀውዜን ደርግ እንደዛ ሲያደርግ አወገዝክ። አሁን በዚህ በስምንት ወር ውስጥ ደግሞ ትግራይ ውስጥ በኤርትራ ሰራዊት ብዙ ሰው ተደፍሯል፣ እንትን ብሏል፣ ተገሏል ምናምን ብዙ ሰው ቂምና ቅሬታ አለው። ለምን ሌላው ኢትዮጵያዊ እኛ ስንሞት አልጮህልንም የሚል ደግሞ አለ። okay እንደዛ ሲደረግ ያልጮኸ ኢትዮጵያዊ ካለ ምልህ ይቅርታ ለመጠየቅ ችግር የለም። በእኔ በኩል ለምሳሌ okay መጀመሪያ ከህዋት ምንድን ነው ሰምተን የምናምነው? ከህዋት ጋር በአንድ ላይ እየተነፈስክ ህዋት ያለውን ልክ ነው እያልከኝ እኔ ህወሓትን በምንም መለኪያ አላምነውም። ከህዋት የሚመጣ ነገር ሁልጊዜ በተቃራኒ ነው የማነበው። ምክንያቱም መነሻውም መድረሻውም ህዋት ውሸት ስለሆነ okay የኤርትራ ሰራዊት ገብቶ የሚባሉትን ነገሮች አካሂዷል። ፈጽሟል፣ ድንበር ተሻግሯል ነው የሚሉት ሲባል ሰምቻለሁ። ለምን የኤርትራ ወታደር ገባ? የቁልፉ ጥያቄ እዛ ላይ ነው ያለ። ለምን ድንበር የሚጠብቅ ሰራዊት ገለ አርዳ አፍርሰ መሳሪያውን ዘርፈ ማን ይጠብቅልህ? so የኤርትራ ያንንም እንድንጠይቅ መችድሉ እድሉ ተሰጠ? የሚጮኸው በሙሉ ኢትዮጵያ ትፍረስ ነው። ለማዳመጫ ጊዜ እንኳ ኢትዮጵያ ትፍረስ፣ እንዲህ አይነት ነገር አይሰራም። ሂሳብ ማወራረድ እንዴት ነው ወጥተህ ሀምሳ ስልሳ ሚሊዮን ህዝብ ሂሳብ ያወራርዳል ሲባል በእኛ ስም ማንንም ህዝብ ሂሳብ አታወራረድም ለምን አይባል ነው? ያ እነሱ ስላሉ እኛ ስላለን አደለም። አሁን ሁልጊዜ ገሎ ማልቀስ አይሰራም። okay ህዋት ገሎ ማልቀስ ሰላሳ ዓመት አሳይቶናል። ማይካድራን የሚያምን ሰው ፈልጋለሁ። ማይካድራን ጨፍጭፎ እንደ ኢትዮጵያዊ አዝኖ መናገር የሚችል ሰው እስቲ ይምጣ። ስለዚህ ያ ስላልተደረገ ያኛውን ደግፋለሁ አደለም አይደለም፣ ግን በአብዛኛው የሚሰራውን የህዋት የውሸት ፕሮፓጋንዳ ለመቀበል ፈቃደኛ አደለም አደለው ናምን ወደ አንተ መጥቻለሁ። እሺ፣ ይሰማል? ይሰማኛል። okay አንደኛ የኛ የዚህን ስብስብ ዓላማ ገልጾታል ታማኝ ያሉትን ድርጅቶች ስብስቦች ለመተካት አይደለም። ነገር ግን በተቻለ መጠን impact እንዲያመጣ scale up ዲያስፖራ ላይ ያሉ በጣም ብዙ ስራ የሚሰሩ ኃይሎች አሉ፣ ድርጅቶች፣ ስብስቦች፣ አደረጃጀቶች አሉ። እነኚህ ሁሉ በአንድ አቅጣጫ እንዲሰሩ ከሁሉም ጋር communicate እናደርጋለን። ይሄን የሚመለከት አንድ የመማክርት ስብሰባ ከሁሉም stakeholder ኦች ወይ ባለድርሻዎች፣ ሲቪክ ኃይሎች ጋር ስብሰባ በማድረግ ይህን ለማጠናከር የሚያስችለን መድረክ ነው። ምን ይደረግ ምን እናርግ ላልከው ጥያቄ ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ፣ ግን ዋና ዋናዎቹን ለማንሳት ወዳለሁ። አንደኛ ዛሬ ለሚደረገው ፍልሚያ አገር አድን ዘመቻ አገር ውስጥ ላለው እስከ ዳር እስከ ዳር በዓለም ዙሪያ ያለ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በግንባር ገፈት ለሚቀምሰው ለመከላከያ ሰራዊት ለህልውና ለነፃነታችን መስዋዕትነት ለሚከፍለው ደሙን ለሚገብረው ህይወት መስዋዕትነት ለሚከፍለው የመከላከያ ሰራዊት የልዩ ኃይል የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻ፣ የአፋር ልዩ ኃይል የአፋር ሚሊሻ ለዛ የሚሆን ከፍተኛ የሎጂስቲክስ የገንዘብ፣ የመድኃኒት፣ የቁሳቁስ ማሰባሰብ ስራዎች መሰራት አለበት። በዚህ ወረራ በወያኔ ወረራ ለተፈናቀሉ ለተጎዱ በአፋርም በአማራ ክልል እርዳታዎች ማሰባሰብ አለብን። ይሄ በውጭ ያለው በተቀነባበረ በተቀናጀ ሁኔታ ማድረግ ከተቻለ ትልቅ ትርጉም ትልቅ impact ለአገር ውስጥ ለሚደረገው ዘመቻ የህልውና ዘመቻ ይኖረዋል። ይሄ ጅምሮች አሉ። የተለያዩ ስብስቦችን እያደረጉ ነው። ይሄንን እንዲናበብና ማህበረሰቡን በአንድ አቅጣጫ እንዲያስብ በውጭ ያለው ኢትዮጵያ በአንድ አቅጣጫ በአንድ ቦይ እንዲሄድ እነኝህን synchronize የማድረግ ነው። እነሱን ተክቶ የመስራት አይደለም። ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ መሆኑን ላሰምርበት ወዳለው የተበጣጠሰ መቶ ቦታ የሚደረግ ነገር ብዙ ፋይዳ አይኖረውም። ትንሽ impact ነው የሚኖረው። በትልቁ በሰፊው አደጋውን፣ ዘመቻውን፣ የአገር ህልውናን ዘመቻ በግንባር ያለውን ሰራዊት የሚመጥን እርዳታውን የሚመጥን ከፍተኛ ስራ የተናበበ ስራ መስራት አለበት። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛው ቅድም ጠቀስ አድርገናል። ሁላችንም social media ላይ ያለው ስራ በጣም መቀናጀት መጠናከር አለበት። በተለይ በሚሊዮን የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ ፌስቡክ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ጦርነቱ በትዊተር ነው እየተደረገ ያለው። ጸረ ኢትዮጵያው TPLF እንዲሁም የምዕራባውያን አጋሮቹ እና የእሱን የስነ ልቦና የሚያስተጋቡ የረጅም ጊዜ ፈረንጅ አውሮፓ፣ አሜሪካ ያሉ ወዳጆቹ ትዊተር ላይ ነው ያሉት። ውጊያው ትዊተር ላይ ነው ያለው። ግማሹ ውጊያ ደግሞ የስነ ልቦና ውጊያ ነው፣ የመስክ ውጊያ ብቻ ሳይሆን። በዚህ ላይ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ በሙሉ ትዊተር account ከፍታችሁ እኛን ተከተሉን። ብዙ ትግል ስናረግ ቆይተን ስምንት ወር እዛ ላይ የሚደረገው ትግል የእነሱን የስነ ልቦና ጦርነት የትህነግ የነቀርሳዎቹን ለመቋቋም ያስችለናል። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው በዲፕሎማሲው በ PR ኡ በኢትዮጵያ ላይ ከባድ የማጠልሸት ዘመቻ በምዕራባውያን በወያኔዎች በግብፅ lobbyist ኦች ሲደረግ ነበር። ይሄንንም ለመመከት የሎቢ እና የፒያር ፍርሞች በኤፓክ አሜሪካ የተቋቋመው ኢትዮጵያን አሜሪካን ፖለቲካል አክሽን ኮሚቲ ሎቢስቶች ፒያሮች ቀጥሮ የኢትዮጵያን ጉዳይ ለመሞገት በ policy maker ኦች እንዲሁም ደግሞ እነኚህ የዋትን የሐሰት ትርክት፣ ውዥንብር፣ disinformation የሚያስተጋቡ ጋዜጠኞች ጭምር challenge በማድረግ እየተሰራ ስለሆነ ኤፓኩን ማጠናከር lobby ና PR ኡ እንዲጠናከር ስለሆነ ኤፓኩን መርዳት ያስፈልጋል። ግሊን እና ሌሎችም የሲቪክ ኃይሎች የሚሰሩት ስራ አለ ከኤፓኩ ጋር ሆነው እንዲሁም በካናዳ በአውሮፓ ያሉ እነኚህ ሁሉ እንዲጠናከሩ፣ እንዲናበቡ፣ ስራዎቻቸው impact እንዲኖረው ሁሉም በአውሮፓም በካናዳም በአሜሪካም ያለ ኢትዮጵያ ሁሉ ሊደግፋቸው፣ ሊተባበራቸው፣ resource ኡን ሊሰጣቸው፣ እውቀቱን ሊሰጣቸው ይገባል። ሌላ ከማቋቋም የተቋቋሙትን የጎደለ ነገር ካለ እያሟሉ እንዲጠናከሩ ማድረግ ነው። so ይሄ ሌላው በጣም ወሳኝ ስራ ነው። ሌላ ማድረግ የምንችለውን ብዙ አለ። ቅድም ተብሏል። አጽኖ ልሰጠው ፈልጋለሁ። አንዱ የኢትዮጵያ ሩቅ ጠላቶች ከውሃ የተሰለፉ አንዳንድ ኃይሎች ኢትዮጵያን ሊደቁሱ የሚፈልጉት በፋይናንስ እና በኢኮኖሚ ስለሆነ በእቀባና በእገዳ ስለሆነ የውጭ ምንዛሬ ለሀገራችን ኢኮኖሚ በጣም ወሳኝ ስለሆነ እኛ የምንልከው ገንዘብ በተቻለ መጠን ወያኔዎቹ አሁን በጣም እየተጠቀሙበት ስለሆነ በኋላ። እዛ ሰባ ብር ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ እየሰጡ እዛ በዶላር እየተቀበሉ ስለሆነ ኢትዮጵያኖች ሳክሪፋይስ ማድረግ ስንል አስር ሀያ ብር ብለን እነኚህ ዘራፊዎች እዚህ የዘረፉትን በዶላር እንዲለውጡ እንዳንተባበራቸው ይሄንን ዶላር ቀጥታ ለቤተሰብም የምንልከውን በቀጥታ በባንክ በኩል መላክ በ Western Union መላክ ኢትዮጵያ ያለባትን ለሁሉ ለዚህ ዘመቻም ለኢኮኖሚውም በሁለንተናዊ መልኩ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ውጭ ያለው ኢትዮጵያ የሚልከውን የ remittance ወይ የዶላር በ formal channel ኦች በ informal ሳይሆን formal በሆኑ በባንኮች በ Western Union መላክ ይገባናል። ከዚህ በፊት ወያኔን ለመታገል በሌላ መልኩ በግልባጩ ነበር ያደረግነው። አሁን ግን ገንዘባችንን በባንኮች በወስተን ዩኒየን በመላክ የውጭ ምንዛሪ ኢትዮጵያ እንድታካበትና ይሄንን የመጣብንን ጫና ለማቋቋም የሚያስችለን ሁኔታ ለመፍጠር የመንግስትን አቅም ለመደገፍ ይሄ remittance በጣም important ነው። በአጠቃላይ ግን ዋናው ዋናው ነገር መታወቅ ያለበት ዛሬ ሁለት ተጻራሪ ኃይሎች ቆመዋል። ኢትዮጵያ እናጥፋ የሚል ወይ ባርነት እንጭናለን የሚል የወያኔ ትግሬ ነቀርሳ ኃይል ተደራጅቶ ተሰባስቦ በብዙ መቶ ሺህ አሰልጥኖ ኢትዮጵያን ለመውረር የተዘጋጀ፣ በሌላ በኩል ኢትዮጵያን የሚያድን መከላከያ ሰራዊት የአማራ የአፋር ልዩ ኃይል የፌዴራል መንግስት አለ። ችግር ቢኖረንም ከመንግስት ጋር ብዙ ለውጥ ያመጣ መንግስት ነው። ብዙ ትችት አለ። የጎደለ ነገር ካለ እነኚህ ሁለተኛ ደረጃ ቅራኔዎች ናቸው። በአንደኛ ደረጃ ሊታረቅ የማይችለው ቅራኔ ከወርቅ ዘር ነኝ ከሚለው እኔ ካልገዛው ኢትዮጵያን ላፈርስ ሲል አፈርሳለሁ ከሚለው ይህንን በተደጋጋሚ መሪዎቻቸው ሲሉ ነበር። ሶሪያና የመን እናረጋታለን ነበር ስዩም መስፍን ያለው አልተሳካለትም። አሁን ለማሳካት ለማፍረስ የመንን፣ ሶሪያን፣ ሊቢያን ለመድገም በከፍተኛ ደረጃ እየመጡ ነው፣ ወረራ እያደረጉ ነው። ከዚህ ጋር ልንታረቅ ልንደራደር አይችልም። መደምሰስ ያለበት ኃይል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያን ለማዳን የቆመ መንግስት አለ፣ ሰራዊት አለ፣ ሚሊሻ አለ። ሌላ አማራጭ አለም ወይ ከዚህ ነን ወይ ከዛ ነን፣ ወይ ከኢትዮጵያ አድን ጋር ነን ወይ ኢትዮጵያን ከማያጠፋው ጋር ነው። ሌላ ሁለተኛ ሶስተኛ መንገድ የለም። ስለዚህ ሁላችንም ጠላት ምንድን ነው የሚለው ግልጽ የሆነ ግንዛቤ የመጀመሪያው እርምጃ ነው። ጠላት ሊያጠፋ ነው፣ ማጥፋት አለብን፣ መደምሰስ አለብን። ይህን ለማድረግ ሁሉም ባለው መሰለፍ አለበት፣ በውጭም በሀገር ውስጥም በሙሉ ኃይላችን በሙሉ አቅማችን። እነ ጌታቸው ረዳ በዚህ ጨቅላ ጭንቅላታቸው ወያኔ ደንቆሮዎች ተምረውም አንብበውም ምን እያሉ ነው ሰሞኑ? እኛ ከአብይ ጋርና ከተላላኪዎቹ ጋር ነው ይላሉ። እኛ ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ነው ብለው ሰላሳ ዓመት የትግሬ በላይነት፣ ዘረፋ፣ ግፍ፣ በደል አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ አድርገው በሺዎች በየቦታው ጨፍጭፈው 27 ዓመት ሬኮርዳቸው የኢትዮጵያን ሀብት ግጠው ዛሬም ሊያታልሉን ከአብይ ጋር ነው ይሉናል። ችግራቸው ከአብይ ጋር አይደለም። ችግራቸው ከኢትዮጵያዊነት ጋር ነው። ችግራቸው ቅራኔያቸው ከኢትዮጵያ አንድነት ጋር ነው። ችግራቸው እነሱ ያልገዟት ኢትዮጵያ ትጥፋ ነው። ይሄንን ግልጽ አድርገን እንደ አንድ ሆነን በሁሉም ባለን ሁሉ መሰለፍ፣ መደምሰስ ከዛ በኋላ የትግራይ ህዝብ የራሱን ውሳኔ ያር እዛው ትግራይ ውስጥ እንዲገባ ነቀርሳው መደረግ አለበት። በሽታው ተስፋፍቶ በክሎን መላ ኢትዮጵያን እንደ ካንሰር በልቶ ከማጥፋቱ በፊት መደምሰስ አለበት። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከዚህ ውጭ ማሰብም የለበትም። የህልውና ጥያቄ ያልነው ይሄ ነው። የነፃነታችን ጥያቄ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። አንድ አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ነገር አለኝ። ሁላችሁም አንዳንድ ሁላችሁም ታወራላችሁ አንዳንድ ጊዜ ለመጨረሻ እንትኑን ታደርጋላችሁ። ግን ያ እግረ መንገዱን ቅድም ሳወራ ስላልገባ ነው ከሰማው አላቅም። ግን እኔ ያንተና የታማኝ በጣም በቃ ለሀገራችሁ ያላችሁ commitment ደከመን አትሉ፣ ሰለቸን አትሉ። አንድ አመት አይደለም አስር አመት አይደለም ይሄን ያህል መታገል በጣም ያስደንቀኛል። እና ለሀገራችን እንደዛ ስለምታደርጉ በጣም እኔ thank you ለማለት ነው የምፈልገው። ይሄ በጣም በጣም እና ብዙ ሰው ደግሞ መልመድ ያለበት ነው ይሄንን ነገር አሁን ወዳልከው ስንመጣ ያው ይህ የእናንተ እንቅስቃሴ ይሰማሃል? okay ምንም ምስጋና አያስፈልግም እኮ እንዲሁ ፐርሰናል ነው እንጂ እሱማ የሁላችንም ሀገር ነው፣ የሁላችንም ሀገር ነው። ኃላፊነት አለብን እንደ ዜጋ። እኔ እንደምታውቀው ብዙዎች እንደሚያውቁት ሀያ አምስት ዓመት በሲቪኩ በሚዲያው፣ በፖለቲካው፣ በአሜሪካ እስከ ኤርትራ በረሃ ብዙ በብዙ ደረጃ ስታገል ነበር። ይሄን ትግል ያረኩት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያልፍለት ደህና ጊዜ እንዲመጣ መብቱ እንዲከበር ፍትህ እንዲከበር ሌላ አምቢሽን አልነበረም። በመሆኑ ለውጡ ከመጣ በኋላ ወጣው ያስወጣኝም በቃኝ። ሀያ አምስት ዓመት ደከምኩ። ቀን ከሌት ከሰልፍ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ የፖለቲካ ድርጅት አመራር ሚዲያ እስከ መምራት ከታማኝ ጋር ያልመሰረትነው ድርጅት የለም፣ ያላስተባበርነው ስብሰባ የለም። በቃ ሌላው ደግሞ ይቀጥለው እኛ ደግሞ ስ ወደ ቤተሰባችን ወደ ራሳችን ብለን ይሄ ነገር በሰሜን እዝ ላይ እንዲያነ ግፍ ጥቃት ሲመጣ አላስቻለኝም። ልክ ያኔ በትግሉ ጊዜ እንደማደርገው በሙሉ አቅሜ ነው እዚህ ውስጥ የገባው። ይሄ ነው እና ምንም መመሰጋገን አያስፈልግም። ግዴታዬ ነው። አገር አይኔ እያየ አያቶቼ ባዷ የታገሉላት የተሰውላት፣ በጣሊያን ፋሽስት ወረራ ጊዜ ቅድመ አያቶቼ የሞቱላት አባቴ፣ ቤተሰቦቼ የደከሙላት ኢትዮጵያ በእነኚህ ወራዳ ፋሽስት፣ ዘረኛ፣ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ሲገፈፍ፣ ሲገፋ፣ ሲበደል፣ ሲዘረፍ የነበረ ህዝብ እንደገና መጥተው እንደገና አይናችን እያየ በፍጹም ሊሆን አይችልም። እኔም ኢትዮጵያ የመጣሁት አሁን ተመልሼ አሜሪካ ሄዳለሁ። ተመልሼ እዚሁ ነኝ። ከህዝባችን ጋር ሆኜ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎ እየወድቅ መተኮስም ካለብኝ ስንቅ ማቀበልም እዚሁ ነኝ። ይህን ለማድረግ እንጂ እኔ ጨርሼ ነበር። መስፍን ይናገርና እኔ መስፍን ለመጨረሻ ግ አልወጣም ወጥቷል። ታማኝ እኔ ብዙውን ነገር ተብሏል፣ ግን አሁን ምን ያነሳው ሀሳብ ትንሽ ልበልበት። አዎ ህዋት አገር እንደሚያጠፋ አገሪቷን ለዚህ እንደሚያበቃት አውቀን የአቅማችንን ስናደርግ ቆይተናል። በተወሰነ ደረጃ ለውጡ ሲመጣ ደግሞ በተለይ ዶክተር አብይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያደረጉትን ንግግር ታስታውሳላችሁ። ሁልጊዜ የፖለቲካ መሪዎች በንግግራቸው እንጂ በደም በሽንትና በኤክስሬ በምን አይመረመርም ፖለቲከኛ። ሀሳባችን ሁላችንም ተቀብለን ይሄ በይቅርታ በመደመር ብለው ሁላችንም ተሳትፈን ነበር። ያልተሟሉ የጎደሉ ብዙ ችግሮች በመሀል ተፈጠሩ። ብዙ ስሜት የሚነኩ ነገሮች አይተናል። ዞሮ ዞሮ አሁን ናመን እንዳለው እኔም ቢሆን ከሙያዬ ከኑሮዬ ከምን ከልጆች የተነጥየ የምችለውን ለማድረግ በግሌ ሞክር ያለው ግን ህወሀት የሚመለስ ከሆነ ሁሉ ነገር ይመለሳል። አቅሙም፣ እውቀቱም፣ ማስረጃውም፣ ምኑም ኮሚትመንቱም። ስለዚህ ተመልሰናል። ኢትዮጵያ እስክትድን ድረስ የምንችለው እናደርጋለን ብለናል። በግሌ ደግሞ የምለውን ወይ መሆን ወይ አለመሆን ፈተና ላይ ነው ያለሁት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እዚህ ጋ ጎፈንድሜ እዚህ ጋ እንትን ይሄ የአብዛኞቻችሁ ስራ ሊሆን ይችላል። እኔ የማረገው እንደዚህ ጋር ለኢትዮጵያ ይገባታል ይመጥናታል የምለውን አደርጋለሁ። እሱ ወደፊት በተግባር የሚታይ ነው። ዛሬ ግን ይህንን ልዩነትን አቻችሎ ሀገርን የማዳን ስራ ለመስራት ሀሳቡን ስንወጥን ጀምሮ የተሳተፋችሁ የተለያያችሁ ባለሙያዎች በተለያየ የሙያ ዘርፍ ያላችሁ ይሄ ነገር on እንዲሆን የሞከራችሁን ሁሉ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ዶክተር ተድላ ከኛ ጋር አንድ ሰዓት ቆይቶ በቴክኒክ ምክንያት አለመግባቱ በጣም አሳዝኖኛል። ወደፊት ገና የሚቀጥሉ ፕሮግራሞች ስላሉ እሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። ተስፋ አንተንም በጣም አመሰግናለሁ። በአጣዳፊ ሁኔታ ገብተ ፕሮግራማችን እንድትመራ ስንጠይቀ በሙሉ ፈቃደኝነት መጥተህ ስላደረክልን የቴክኒክና አንዳንድ ችግሮች ቢገጥሙንም ይሄ ሁሉ የሆነው በ commitment በራሳቸው ፍቃድ ከሀገር በላይ የሚሆን ነገር የለም በሚል ነው። የዘወትር ወዳጆቼ መስቀሉ ከመላ ፕሮዳክሽን ዘላለም ከሰማያት ቲቪ በእውነት ቅድም ያው ታቁት የለም እንዴት እንደተናደርኩ በቴክኒኩ ግን ሁልጊዜ በመከራ ጊዜ እንደዚህ የኢትዮጵያ ጉዳይ ሲሆን ምንም እንትን ስራችሁን ትታችሁ መታችሁ ለሁለት ሰዓት ተብሎ ይሄ አሁን ወደ ስድስት ሰዓት እየሆናችሁ ነው። ለኢትዮጵያ ነው እና ያረጋችሁት ብዙም ምለውም ባይኖር ስለ ኢትዮጵያ ስላረጋችሁት ከልቤ አመሰግናለሁ። ይህንን ሀሳብ ወደ ህዝቡ ለማድረስ በሚዲያ እንነጋገር፣ ሚዲያዎች ይረዱናሉ የሚል ያው በፖለቲካችን መንገራገጭ ምክንያት ተለያይተን የቆምነውን በሙሉ ያሳያችሁት ቀናነት ከቀናነትም ያለፈ ፕሮግራም ቢኖረን እንዘለዋለን። ከዚህ የሚበልጥ የለም ብላችሁ ቅድሚያ የሰጣችሁን አባይ ሚዲያ፣ ዘሀበሻ፣ ሚኒሊክ ቲቪ፣ አደባባይ ሚዲያ፣ ኢትዮ 360፣ ኢሳት ሳንጠይቃችሁ ደግሞ በራሳችሁ ይሄንን አድርጋችሁ ወደ ህዝብ ሀሳቡ እንዲደርስ ያደረጋችሁልን ግዴታችሁም ቢሆን ቅንነት አስተምራችሁናል። በልዩነት አንድነት ማድረግ ለሀገር መታደግ እንደሚቻል አሳይታችሁናል እና በጣም በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ይቀጥላል። እንለያያለን። ሀሳባችን አይገጥምም፣ ግን በኢትዮጵያ ጉዳይ ከመጣ ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር የለም። የእኛ ዝና፣ የእኛ ክብር፣ የእኛ ገናናነት ለመታወቅ ይህ ሁሉ አይጠቅምም። ኢትዮጵያ ትቀድማለች ብላችሁ ምን ያደረጋችሁት? እንደ ኢትዮጵያዊ ከልብ ያመሰግናችኋለሁ። የተወደዳችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የመጨረሻ መልእክቴ አንድ ነው። የምንችለውን እናደርጋለን። ሁላችሁም ቃል ገብታችኋል። የገባችሁ ማለት ነው። እኔ አቅም የለኝም ከሚል እንዳትነሱ ነው። አሁን በዓለም ላይ ባለው ሁኔታ ማስክ ማድረግ ግዴታ ነበር። ስለዚህ ሬስቶራንትም ይሁን ቤት ስንገባ ጓደኞቻችን ስናገኙ ማስክ እናደርግ ነው፣ ቫይረስ ላለመቀበል ወይ ላለመስጠት። የመጀመሪያው ማስካችን የተሳሳተን የሚሆን የሚያስደስታችሁ የሚሆን ምንም አይነት የ social media ዜና ሸር አታርጉ፣ አታከፋፍ ማስክ አርጉበት። የሚመጣው ዜና ሁሉ እውነት ነው ብላችሁ አትቀበሉ። አገርን ይጎዳል ብላችሁ ስታስቡ አፈኑት፣ ማስክ አርጉበት። ያ ቫይረስ ለሀገራችን ጸር እንዳይሆን እያንዳንዱ ዜጋ ማስክ እንዲያደርግ social media ላይ ይህ ሁሉ የተዘመተብን weakness ኣችን ታይቶ ነው። ጠንካራ መሆናችን ማሳየት አለብን። mask የ social media mask ያስፈልገናል። አብረን ከቆሙ ከተባበር የተነሳንለት ሀሳብ ኢትዮጵያ ሁሉን ማክፋ እንደ ልጆቿ ይዛ ማሳደግ ማኖር ነው የምትፈልገው። ኢትዮጵያ አንድ የወለደችው ልጇ ሁሌ ልጆቿን እየነከሰ እየገደለ እናቴ አይደለሽም እያለ ሀምሳ ዓመት ታግሰዋለች። ይሄ ልጅ ወይ ከልጅነቱ መለየት አለበት። ይሄ ወሳኝ ጊዜ ነው። ስለዚህ ሁላችንም የኢትዮጵያ ልጆች ብሔር፣ ቋንቋ፣ እምነት ምን በዛኛው በሰሜን በግሩ ምናምን አለን የምንል በሙሉ እንደ ቤተሰብ ተያይዘን ተደማምጠን የእናታችን ሰቆቃ ማስቆም አለብን። ከዚህ በኋላ ስንት ዓመት የኢትዮጵያ እናቶች እየወለዱ ለጦርነት እየወለዱ ለጦርነት ህዋት በሚፈጥረው ችግር ዘላለም የልጆች እልቂት መስማት አይበቃንም ወይ? ህዋትን ልናስቆመው ይገባል። ቆመው እኛ እንደሆነ ስንቆም ነው። ለዚህ እንነሳ። እስካሁን ድረስ ላደረጋችሁልን ከልብ ነው የምናመሰግነው። ይቀጥላል። በሚቀጥሉት ቀናቶች የሚወጡትን መግለጫዎች፣ ማብራሪያዎች እያደመጣችሁ እናንተም የትግሉ አካል ልትሆኑ ጥሪ ያቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ሁኑ ተመልካቾቻችን። በቃ እንግዲህ ፕሮግራማችንን እየጨረስን ነው። እስካሁን ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። በተፈጠረውም የቴክኒክ ችግር ይቅርታ ጠይቀናል። ዋናው መልእክት ምንድን ነው? አገራችን አደጋ ላይ ነው፣ ሊፈርስ ነው። አገራችንን ማዳን ደግሞ ዝም ብለን ብቻ ለብቻ ከምንብሰለሰል ከምናዝን፣ ምን እናድርግ ከምንባባል ተሰባስበን ትርጉም ያለው ነገር እናደርግ ብለው ነው እነታማኝ የመጡት። ያንን ከሰማችሁ ሁሉም ሰው የዜግነት ግዴታውን ይወጣ፣ ተባበሯቸው ማለት ነው። ስለ ሁሉም ነገር እናመሰግናለን።